malar saya a nan we are getting confused pastor maganan da yake fara daban malam maganan da kake fara daban abin hmm. juna wanga ba cikin lokacin ku ba cikin lokacin pastor lokaci na nake magana fahimta pastor pastor shi yana son ya nuna cewa annabi isa rai ne na Allah shi yasa Allah ya halicce ransa ne ko a sannan malam ka Allah bai da rai ya akwai kwata da hankali ah Allah bai da rai kwata da hankalinka ka fai na'am malam kai kuma kana magana daban kai kuma magana da kake faɗi haka ne daidai kai kuma kana son ka nuna cewa Allah bai eh, Allah bai ransa ba amma ya halicci ran annabi Isa ka gane aha eh kai abin da amma pastor ina gani kaman tun da pastor ke tambayar magana da ka je kan maganan pastor domin kai a wurinka annabi isa ba Allah ba ne shi yasa Allah bai halicci ransa ba shi yasa Allah ya halicci ran annabi isa to amma pastor shi a wurin tambayan da yake yi annabi isa Allah ne shi yasa Allah ya halicci ransa ina gani pastor abinda kake nufi kenan abinda da nake nufi eh, sarki zaki yanzu kai kuma je Ah, kai kayan bayani kai kayan bayani baka fahimce ni baka dan ah, shi zan ga okay to bari mu fahimce abin da nake magana shine dukan mu mun yarda cewa isa inna ruhi ne na Allah ruhin Allah ya kuri tsaya tsaya tsaya tsaya ba ba shi lokacin ka a tsaya ba shi lokacin ka kaga eh, muna get confused Isa annabi Isa ruhin Allah ne ko dai eh, ruhi ne na Allah magana ya ce ruhi ne na Allah kuma ruhi na Allah din ne eh, to ka ruhin Allah ina Allah kaga mu cus kada cus muna guda cus muna guda mu je a'a ya hakuri shine muke magana cewa ka ji eh, in ne babu isa ruhin Allah idan idan musulmi ba su yarda cewa isa ruhin Allah bane amma Qur'ani ya ce mana Allah ya sa ruhinsa a cikin Maryamu in ba ku yarda ba wannan alkur'ani ne kuna ji ni na so in ga kan da za ku gane ni ba ni da ke muke ba ni da ke muke a ba ni ne mai da riga na gane tintina tun da kaga har na ce Isa Allah ne na riga na gane tintina ai kaga shi malam bai yi baka amsa inda ka je kan eh two thought kan bi mana tunane biyu yasa nake son ka yi hakuri saboda Allah mu je kan tunane daya choose daya ruhi ne na Allah ko dai ruhin Allah ne ruhin Allah da kuma ruhi na Allah abu ɗaya ne a ba ɗaya bane Hausa yi sarki zaki sarki zaki abin da ruhun ka da kai duka abu ɗaya kamin mu ba ku lokaci muna son ku ku tsaya kan abu ɗaya she je abu ɗayan ne ruhun Allah da da Allah abu ɗaya ne ka gani ruhun Allah ruhun da ya fito gurin Allah ka gane da ruhun Allah abu ɗaya ne ruhun da ya fito gurin Allah da da ruhun Allah abu ɗaya ne baka saka bambanta su ba ruhin da ya fito gurin Allah the spirit from God and the spirit of God is one thing pastor ya kuri ya kuri ya kuri malam malam wanga ba ba ruwanka wo ya kuri ba ba lokaci ka ya kuri malam ka ya kuri ka ya kuri ko ba lokaci ba lokaci bane pastor abin da sa nake so mu gane wallahi i'm trying to be ina so mu yi honest ne ya kuri yau misali ka gane ruhi ne na Allah ka gane yau kamar misali rigan ga ainawa ne na sarki ne ko ba haka da kuma fatan nan fatan nan eh ya ga wannan wannan riga ba zan ji amma ya ga wannan fata na ji ka gane ki ke so ka gwari kaji very good hello The ka kasaya muna abu daya mun san muna okay isa ruhin Allah ne haka kayan eh. kwarai ruhin Allah ne kuma ruhi ne daga wurin Allah hey pastor ba ne ba ruhin Allah ne aka sa cikin Maryamu ba eh, eh saya muna daya saya muna daya choose daya ya hankuri choose daya saya daya kaji kaji da kai da ruhun akwai bambanci eh da kai da ruhun akwai bambanci eh akwai bambanci to da kai da ruhun akwai bambanci akwai bambanci tambayar shan gaya maka me ka ce haka akwai eh, Ok, to me bambanci da kai da ruhunka in nan in in ruhunka ya mutu kai da kai daga Allah ya fito ya zo Allah ke da iko na daga Allah ne amma ni ina nan ina yin abin da na ga ba shi sa Allah zai mini hisabi na mutu ka gane sai ah. muna ya hankuri pastor kaga in ah. ya ya zama na cewa kaman muna bias kaman ina bin bayan sai ya muna a ah, ai yanzu dole ne ka bi bayan shi mana dole ne ka bi bayan shi dole ne ka gani ko da Allah dole ne dole ne ka bi bayan ha ba dole ne ka bi bayan tsakani da Allah to kaga dole ne ka bi. talk shi sai yin shiru yawa amma dai ni da na sani imani na shine da ruhin nan ya fito daga gurin Allah ne ya shiga cikin na na Maryamu sai ya zama Yesu to lalle isa ruhun Allah ne tsakani da Allah ruhun Allah ne malaiku malaiku ma ruhin Allah ne su ayya malaikun alloli ne malaiku ruhin Allah ne su ma su ma alloli ne babu Ruhun lokacin da halitta Adamu ai an ce malaikun su durkusa miki don an sa ruhun Allah a jikinsu sai Adamu ne wani malaka ne ka taba ji saya saya ah, saya saya Allah bambanci dakanta dakanta dakanta kace a saya saya game da batun saya Adamu saya Adamu Allah ya umurce malaiku su durkusa masa saboda wani ilimin bangaren wani ilimin da Adamu ke da ba su da amma ina la ya umurce malaiku su yi manabi ita sujada ina yake ah, shi sa na baka ai na baka cikin littafin Ibraniyawa sura da aya bakwai eh, wani me me chapter me Matthew Mark wani Ibraniyawa Hebrew chapter one ba sai Ibraniyawa ba ya hankuri ga ya min cikin English sai gane Hebrew chapter one verse seven. Luke Hebrew chapter one verse seven. Hebrew chapter one verse ah, seven. ah, okay Hebrews one verse seven. to kaga ga Hebrew ba annabi Isa mai zaro kaka ba ma san wanda ya rubuta ba book of Hebrew wasu wai Paul ne wasu wai Paul ne amma ka ce Allah ya ce ina Allah ya ina Allah ya ce ah. na baka Bible ka ce so uh, Hebrew littafin Hebrew ba Bible ne kenan Hebrews Allah ne Hebrews Allah ke magana wuri ko Paul ne ko Collins cikin su wane ne amma baka yarda maganan Allah bane baka yarda maganan Allah bane to ya nan yarda tunda sai tun da litar eh, abin nan yanzu na ce bayar da Qur'ani ba za ka ji daɗi kan shi ce wa eh? a ah, kai kai ka ce, yanzu haka kai ka ce Qur'ani ba magana Allah bane mu Qur'ani dukkan su kutu ya ce magana Allah ne amma Bible ka akwai fanni fanni da kin nan mutum ke rubutu sai nika ta manka ah, Paul ya ce shi saya saya saya dakanta Paul ya ce shi Allah ne a'a ah, so nawa Paul ke cewa wannan magana ba maganar Allah bane nan ga ra'ayi na ne a cikin 1 Corinthians chapter 7 verse 12 1 Corinthians chapter 7 verse 25 1 Corinthians chapter 4 a a dewa bari tambaye ka wane ne musulmi na fari a duk duniya wannan ba, ba magana wannan muke yi ba a'a ba wannan ba wannan muke yi ba kafta cikin topic ko ma cikin Hebrews nan fadi tsakaninka da Allah book of Hebrews Allah ke magana wurin ya yaya magana red letter da black letter saya saya saya ya yaya magana red letter da black letter kada mu mu eh, eh, eh, mu throw dust cikin idon mutane mu zuba kura cikin idanun mutane menene ah. Ah. red letter da black letter Ni dai na yi imani ah, bible magana Allah ne because babu wani kaga kaga pastor ina try yin adalci amma kada try ka gwada kawo ina bin bayan malam amma kaga anan da tabin da kai ma kamata kai magana kamata stop malam kai magana amma sai ga na shiru na barku kama kana da right kai magana ka understand ina amma na gani baka fahimce mu bane pastor tun da dai wannan yaya kawo mana domin abin da sa aka zauna a nan shine kai zaka tabbatar mana cewa annabi isa Allah ne malam kuma yana tabbatar mana annabi isa ba Allah bane manzon Allah ne ka gane shi yasa yanzu kai mindin ka duka na understanding ka kana zuwa mana cewa ruhunan Allah ne ko ba haka ba shi kuma yana zuwa yana gwada mana ruhun nan halittan Allah ne to shi shi yake gwada mana shi ka na ce masa a wani aya wani aya ne ya ce ruhun Allah an halice shi ne shi sa na ce bani aya ah, babu aya ah, ruhun annabi isa an halitta amma ka sai ruhun Allah ba mu fahimci ah. wannan ai ruhun annabi isa ruhun yana magana nan ne A'a, ruhu annabi Isa an halice shi ne, ruhu Allah ba halice wannan ba. Ya kuri tsaya, pastor, in zaka tambayi malam, in ka ce masa ruhun Allah, kamar malam ke tabbatarwa cewa annabi Isa Allah kenan fa. Amma ni ba bayar da wannan ba. Isa bi ma'ana yana tabbatarwa annabi ne. Amma in shi zai tambaye, in zai tambaye ka tambaye ya tambaye ka akan Allah, saboda kai kana Yanzu yana so ya ce min ruhun annabi Isa ba ruhun Allah ba kenan. ai ko kai ma ruhun ka ruhun Allah ne kai Allah ne oh kana nufin ruhun na da nan isa duka ɗaya ne kenan baka sani ba daidai ne Allah ya ce wa idza sawaituhu nafaktu fihi min ruhi inna na halice su na kare sai na busa ruhu na a cikin su ruhu Allah ke cikin kamana kai Allah ne kai a'a ka ji mana Ni tun da nake ah. da'awa ban taɓa saduwa da wani mutum haka zai hada ni da insa. Isa da Allah ne ya budu baki ya sa ruhinsa ah, ah, cikin ni da aka kwana da mama. Eh, eh, Sai in hana ka da annabi Isa ma ba ni na fadi ba. Bude Act 222 karanta kowa ya ji. Act 2 verse 22 karanta jama'a duka su ji. Kowa na jinka. Ni dai what I believe. A'a, bude ah, ba believing ka ba karanta act 222 ba wani mutumin da zaka guda shi da isa ah, ni ba za ka karanta act 222 ba za ka guda ni act 222 ka karanta ba kana da bible a gurin ba ka ah, karanta kai karanta a jimana ka karanta ba kana da bible ba ka ba ka so amin da ka ba da hanya ba da da mu eh. karanto maka act 222 yanzu nan jama'a kowai ji act 2 eh. verse 22 ye men of Israel ya Israel hear this words ku saurari magana Jesus of Nazareth annabi Isa ne garin Nazareth a man mutumine, approved of God among you mutumine, ne tsakaninku Allah ya abeshi. shi yasa kama nino kama nino ama me Allah ya dauka kashi abeshi, shi which ah, uh, way by uh, uh, by miracle ya ba mujiza and wonders sannan abin ban mamaki and signs da alamomi which God did by him and the Allah yayi ya bi kanshi yayi ba shi yayi ba Allah ya bi ta kanshi yayi so nace karanta karanta okay ka gane ko no okay okay malaka kare in ka ah, ba na kare yawa ka gani Krista mun yarda cewa Isa mutum ne 100%. Ba wai muna ki bane. Ka ji wannan da kyau. Mun yarda mutum ne 100%. Ba mu ki ba, amma ko mun yarda shi ruhun Allah ne 100%. Sannan mun yarda shi kalaman Allah ne 100%. Kuma kowanne na maka bayani. He made himself a human being. wanda ba mu ki wannan ba. Ina annabi Isa ya ce wai a ah, tambaya na shine Ina annabi sai da kanshi ya ce wai ni Allah ne na mai da kai na mutum ina kaji ya yi magana a cikin littafin John John chapter, 1 1 verse 14 he made himself a human bar mu karanta ko waje da mu karanta ko waje mu samu eh, John chapter 1 verse 14 John 1 14 mm. okay da mu je har 18 ko waje ni dai na ce maganganu nan da mu je har 18 da mu dai da mu samu hankuri samu mu je wai dan fara from uh, 12 saboda a fahimci maganar da kyau but as many received him da yawa suka karbi suka tarbe shi to them gave power to become the sons of God wanda suka iman da shi ya ba su iko su ma sun zama yayan Allah even to them that believe on his name. Why in the imani the sunens, which were born not of blood, were under by first the Geneva, nor of the will of the flesh. Son and and nama, basu the ganga, kagani, nor of the will of man. Do when iman duka, ba mutunke so ba ama but of God, Allah, ye wannan somebody Allah, Allah yasa wannan mutane suka yi me imani. Verse 14 and the word was made flesh wai wannan maganan da Allah ya faɗa sai wannan magana zama gangan jiki to wane ne kalma din and dwelt among us sai wannan magana ya zaune tare da mu kalma din ya eh, zaune tare da mu and the glory as of the only begotten of the father wai sai ya zama dan Allah bai ce shi ne Allah ba amma suka ce dan Allah amma akwai 'ya'yan Allah ba da cikin Bible ba Exodus 4:22 Jeremiah 30 a barin je barin je Marinje, Jeremiah 31, verse 9, Luke 3, verse 38, Dewa, Mujegaba, verse um, 14, church hmm. away, um, full of grace and truth. Messi, Allah Allah the Gaskia. Eh, Mujegaba, Yankuri, verse 18, Ah, ah Yeah, Ya ibin Ah, ya maka adalci. Pastor, wai current to 14. Okay, mu 14. na karanta 14 na kare to 14 da ya karanta abin da ya ce a gurin kalman ya zama jiki wani kalama ne ya zama jiki wani kalama ne ya zama kalma wani kalma kamin kamin maka bayani da maka bayani kai gaba daya kai saye John 1 nan no in ka zo 18 yi bayani wuri ya ce wai no man has seen God at any time ba wanda ya taba ganin Allah the only begotten son shi Allah which is the bosom of the father shi Allah shi ne masoyin Allah to yaye zama Allah kuma masoyi ne na Allah kuma dane na Allah lallai kai kaji juya abin da kyau yanda kake so Okay, to ina zuwa. <laughs> Ah, okay, pastor yanzu kai karanto muna ka kuma fasaro muna. Karanta ka fasara. Ka gane abin da yake An ce wannan kalman da yake tare da Allah tuntuni wanda aka yi halitta da shi. domin kalmar yana tattare da Allah karanto eh? ka fasara eh, shi ne nake maka magana ka ji ni wannan kalama da ke tattare da Allah yana tare da Allah ne asali da shi aka yi halitta Allah ya ce kasance ya kasance wannan kalman shine ya zama jiki because yana tare da Allah Amma ka san da himayen na saya saya ka san da himayen na versus ya karya ta wannan magana ko baka sani ba ya karya ta kamar ya Kamar ba wani tare da Allah ba wani ruhu tare da Allah da Allah ya wannan Allah ya halitta mu karanta Allah ba mu karanta mu karanta Allah bai iya magana mu karanta Allah bai iya magana babu Allah da kalman da ya aiki ka ji kalman yana tare kalman Allah ne fa tare da Allah fa ba an ce wani mutum ne yana da wani siya siya siya revelation 1 wai annabi Isa daban kalman daban mu karanta revelation 1 verse 1 to 3 annabi Isa daban kalman daban kai ma kace kalman shine annabi Isa da ya dauki fatan jiki dole ne zaka ce yana nan zaka ganci a matsayin ina ya ce shi ya dauki fatan jiki ah, me yasa me yasa an kashe shi ai ya shi Allah ne shi yasa aka ce yayi sabo ai ah, bai taba fadin wannan ba su su yi kuskurin fahimta ne shi bai fari wannan ba san da shi yayi musu gyara wane ne yazo ya gane wane ne yazo ya gane yanzu tunda su sun yi kuskure mu ba mu fa ba wai kaman yanda musulmi suke bane ba shi annabi isa ya gyara tsaya tsaya inda suka yi kuskure suka yi kuskure sun yi kuskure kamar ya ce shi Allah ne sai yi musu raddi ya ce a ah, ko kun yi imani kamar annabawanku alloli ne yayan alloli ne ni ban fari wannan ba me yasa kuka yi neman ku kashe ni John 10 verse 30, 30 to 38 su waye su yi kuskure ba su Bible din ne suka yi kuskure ko waye a'a ba su ba ba ce su ba na ce ba saman kuri lakanta cewa an yi kuskure a cikin yahudawa saman kuri saman kuri ban ce yahudawa sun yi kuskure kuri saman kuri saman na ce ba a'a ne a saman na ce ba na ce ba na ce ba hmm. ina jinka eh networking shi na ce yau da romawa ban ce ba masu mana surutu rubuta bible ba wannan ba kace yahudawa sun yi kuskure na ce kai ne ka fada ko bible ko qur'ani bible ya fada bible mu karanta john 10 mu karanta ba ni na fada ba john 10 da john 8 ma cewa yahudawa sun yi kuskure sun yi kuskurin fahimtan shi sun yi kuskurin fahimtan shi annabi sai ya fada ba ni na fada ba sun yi kuskurin fahimtan shi sanda ya tambaye su ya su why why do you not akuri akuri tun da muka fara pastor an zamu adalci kamar shi shak yana karanto Qur'ani kuma ya karanto shi uh, Bible ka amma kai da kana bada code amma baka karantowa kuma shi ka ce ba haka yake haka yake ba me yasa yake faruwa ji ko abin da nake karantawa yanzu yanzu ni na ce kalaman Allah kaman kalman ka bai taba rubuwa da kai ba kalman ka kai ne idan ka zage ni kai zan kama haka kalman Allah ma Allah ne domin da shi ya yi halitta ka fahimce ni da kyau abin da muke magana kenan ne. ayan yace kalman ya zo ya dauki sifa na mutum eh, shi yace wai an kuskure da ka karanto muna wala Allah ai ayan ne ya karanta ai ne ya karanta ma ayan ai a sura ɗaya eh, aya sha hudu abin da ya faɗa ke ya fassara ka ce ba haka ba ne. to wala Allah kai ka banin mistakes ayan kaji ya karanta ayan da yace ya dauki jiki din irin na mutane sai yace a wai yahudawa ne suka yi kuskure sai na ce in ji wani aya sama ban ce ba wannan ba ba kan wannan ba ya ba kan wannan ba akan wannan kace me yasa suka kashe shi kace me yasa suka neman su kashe shi kan wannan ne wannan magana mu je dai mu saya kan wannan kalima na kace kalimar shi ne annabi Isa nace ga sahabi annabi Isa na ce ba shi ne kaliman ba revelation 1 verse 1 to 3 karanta kai ma karanta kowa ji cewa ba ba ita ne kalma din ba cewa ba ita ne kayar wannan ayoyi cikin bible ka yau kana nufin ba isa ne kalman Allah din ba a'a Yohanni yayi wannan magana cikin revelation Yohanni ba ni ba shine aka shine kake ce isa ba amma Qur'ani yace kalman Allah din ne Qur'ani yace kalman Allah Yesu kai ka imani da Qur'ani ko Bible ka imani da shi a Qur'ani saya Kurani ya ce in Kurani ma ya ce saya in Kurani ya ce shi kalimar Allah ne to Kurani ya ce bawa ne na Allah to kalimar ma bawa ne ai Bible kalimar ma bawa ne Qur'an nan jin taiti kai bani da wannan shi bawa Allah ne ba Allah ba Isa mutum ne 100% amma shi kalman Allah ne shi ruhun Allah ne kuma yanzu Allah ba zai halishi ruhunsa ba domin Allah mutum ya zama mutum saya bai yi wa mutum ya zama mutum 100% ya zama Allah 100% wannan kirkira ne ya fito daga ina ne ya shiga cikin Maryamu ina zuwa ruhun Allah ya fito daga ina ne ya shiga ruhun Allah ya ya ina sauko wa sakandare duka ruhun Allah ana aiko cikin cikin kadiri shi ma Allah ne ina ne ruhun Allah eh? yake tare da ya fito ya shiga cikin Maryamu ina ne yake ruhun Allah ai eh, Allah ya halice wani abu saya saya daga Allah Allah Allah ya halitta wannan ruhu ya sa ya sa wannan Maryam amma ba wannan ruhu ba shine ba shine ruhu Allah aini Allah ruhu shi ba don Allah bai bai neman ruhu sanai zama Allah inda Allah da ruhu ba Allah ba amma Allah kaman ka ce bai sama ruhu ne ba kaman ne ka ce kaman ba kaman ne ka ce eh, na aiko lore na kai ba loren bane a'a na aiko ruhu na ba dai ne ruhun ba ruhun ma'aiki ne Bible ya riga ya gaya mana cewa Allah ruhu eh, ne. na ce na aiko yaro na ba kai da yaron ba, yaro ma'aikin ne. Allah ruhu ne? Ka yarda Allah ruhu ne? Ko ana Ina gani dai wannan wannan eh, mu ya aje shi nan saboda ko mun ja yaya haka zai faru. Okay, ina zuwa pastor. Allah ba ruhu bane. Allah ba ruhu bane. Ana kama Allah. Ba dai kama Allah. Allah ruhu ne ko ko ana kama shi. pastor ka ka ka fahimci abin da kake tambaya eh shi Allah ruhi ne ko menene shi ko ana kama shi eh ko ana iya kama shi ka yarda shi ruhi ne ko ah. ana iya kama shi Allah annabi Isa mu lokacin tsaya mu tsaya kan annabi Isa yanzu ga abin da sa logic da ke ciki in kai kana maganar annabi Isa kana cewa Allah Allah shi a wurin shi fa annabi Isa fa annabi ne ba Allah ba yasa ka ta tsayawa kan annabi Isa kaka ce ka tsaya kan Jesus kaka ce Allah abinda abinda muke magana sarki zaki shine eh sai dai idan bamu yarda Isa ruhun Allah bane shi yasa ya zama Allah shi yasa ya zama Allah idan bamu yarda ba to shikenan shi yasa amma domin mu mun yarda cewa ruhun Allah Allah ne a ah, pastor wato da Allah ya ce kun fa kuli shi zama shi shi zama aka ba haka ne Allah ya halishi uh, Adamu ba ba haka ne kuma Allah ya halishi Isa ba Okay, ya ya alƙisu. Allah sai da ya zo ya mulmula mutum da hannu kafin ya hula ruhunsa bai shi masa ah. kasance ba. Okay, okay, Allah ya Allah ya halice ya Allah ya halice Melchizedek. Melchizedek an ce mutum ne wanda ya fito ba san gurin da ya fito ba. A'a, ba haka ka fadi ba. A'a, a'a, a'a, a'a, a'a, mu gaskiya. Mu gaskiya mu karanta, mu karanta. mu karanta yanda Allah ya halicci Melchizedek din mu karanta yanda Allah ya halicci Melchizedek din zaka karanta ga shi ji kowa ji kowa ya saurara ah, Hebrews 7 verse 1 to 4 Hebrews 7 ah, verse 1 to 4 ah, mu karanta wai wai wai me zaka karanta yanda Allah ya karanta ainihi shi waye yanda shi waye halicce shi zaka karanta ne farko dai tsaya sai bari bada bari bada amsa kan kwanci hankali eh. yana batun annabi annabi Adam an kwa an kwa ba shi ne laka da hannu Allah kalice shi eh, amma shi annabi Isa a eh, pastor shi annabi Isa ruhu ne aka aika sai nike nuna mai wanda ma babu da ce a wurin halitta ya fi annabi Isa mu duka mu duka muku fahimta tunda pastor ya ce annabi annabi Adam ba irin halittar annabi isa bane saboda annabi adam allah ya halicce shi da hannun allah aka kwaba shi da lata da muna son pastor ya karanto muna cikin ba maganan kan shi ba ya karanto muna cikin bible ko qur'ani inda aka ce haka sa'an nan kai ka shigo ciki idan ka dubi a cikin littafin farawa sura biyu aya bakwai ce allah ya halicci mutum baka karanto ba shine nake gaya maka yi Allah ya halitta wannan wala Allah hankalin ka ke gaya muna, amma karanto muna pastor ne nake gaya maka abinda wuri ya faɗa kenan Eh, ka ya karanta mana. Ba karanto ba kana faɗiwa ne. Shi ke cewa kai ka duba cikin Bible dinka idan na kuskure za ka gani ai. <coughs> ka duba cikin Bible. Bai ce Allah da hannu ba bari karanta nan. Wai wai ah, and the Lord God ah, formed man. Saya malam malam saya. Pastor ka da ka malam ya karanto mana. Ya karanta. Okay, shikenan. Wai ka karanta. Karanta. Wait, and the Lord God formed man. Sai Allah ya halice mutum of the dust of the ground a cikin kasa bai ce da hannun sai kwaba ba. Allah ya halice mutum da, da kasa amma bai ce da hannun shi ba and breath into his nostril sai Allah ya yi huci wannan ruhu hucin nan into his nostril cikin hancin shi and man became a living sai mutum ya zama dan adam amma babu inda kace hannun Allah ne yayi da shi Allah bai taba shi da hannunsa ba ah, ga shi a rubuta a rubuce amma Qur'ani yace hannunsa ya taba ka duba hijir a'a yanzu ba a'a hujjar da kake kawo cikin Bible ne abinda baka gane shi ba cikin Bible Qur'ani ya eh, tabbatar kace Qur'ani yace Allah ya taba hannun shi da hannun Allah ya hankuri ina na mulmula shi ina ina wani aya a hijir sura sha biyar aya ishirin da shida don Allah karanta muna ba me hijir sura sha biyar aya ishirin da shida zuwa talatin da ɗaya karanta mana pastor kai ka karanto muna ko dai mala ya karanto muna ya karanta kawai ba dama kon karanta ne eh karanta karanta to bari karanta babu inda bar nan ma mu ji wai walakan halakan al insana Inna ya kuri, kuma lalle ne mun mun halicci mutum daga kasasciyar laka daga daga bakin yumbu wanda ya canza. Kuma mhm. abin mai eh, aljanu kuma mun halicce su daga wuta. Sannan kuma a lokacin da Ubangiji ya ce wa malaika, lalle ne ina halitta mutum da jiki daga kasasshiyar yumbu wanda ya canza. To, idan na daidaita shi, to sai ku durkusa kuma sujada. To, amma ba ah, ah, ya bar aya, ya bar aya, ka bar aya, ya bar aya, ya karanta duka, ya bar aya wuri. Ka zo. Pastor a nan baka ce muna hannu ba baka ce muna mulmula hannu ba ko Qur'an <laughs> oh Allah ya bi ya faɗa da shi ka kasance ka tashi ya fita a ai tambaya domin abin da ya samu muna. ji <laughs> kai pastor a ni dai na sani Allah ya mulmula mutum ya kura eh, masa ce Qur'ani ko ba karanto muna inda Allah ya ce ya mulmula da hannu ba ka ce da zu ka ce da na karanta maka hijir okay, oh, okay. kai kuma ka ce pasto ya bar wani aya mm, wani aya eh ya kai ya kai fa iza sawaituhu wa nafaktu fihi min ruhi sai ya jump ayan nan eh, when i have formed him bayan na halice shi wa nafaktu fihi min ruhi sai na sa ruhi na a cikin shi bai karanta mhm. wannan ba kaga ya jump Na sa ya ce idan na ɗan usajini sai na ce mala'iku su mai sujada sai ya bar wannan na sa ruhu na a cikin shi Adamu annabi Adamu Adamu Allah ne ruhun Allah na cikin shi. Shi sa ka zo ku saka mai sujada saboda ruhun Allah din. Ba sai hankuri kai. Sai Adamu ya zama Allah ko. Saya saya saya ya hakuri sai na zuwa malam. Pastor ka yarda cewa maganar da malam ya faɗa cewa wai akwai inda shi ma annabi Adamu Allah ya ce wai she na sa ruhi na a cikin annabi Adamu ya akwai akwai akwai shawuri ai na ai ai na faɗa ai na ce Allah ya ce idan na sa ruhi na a cikinsa to maleku ku durkusa ku mashi sujada na faɗa kuma dalilin da aka sa a yi ma malekun maleku su mai sujada don Allah ya sa ruhinsa a ciki a ba gaskiya bane ba gaskiya bane wannan kuma ya eh, fasa bai gaskiya ba abinda ya sa malaku kai mai sujada shine an yi musu jarabta Allah ya ya musu examine sai mala'iku eh, annabi adamu ya gane mala'iku ba su gane ba sannan Allah ya ce musu su yi ma adamu jada ba abin da shi fasa ya faɗa ba wani gudawa ne aka musu wani exams aka yi musu wani exams ina cikin suratul bakara ne bari eh, gashi gashi aya 30 zuwa 31 gashi nan kwance wai eh, Allah ce when your lord said to the angels lokacin da Allah ya gaya ma mala'iku ga shi ne ce dai zo ya halitta haka haka mu zo 31 sai aka yi mu jarabta sai ce wa allama adama asma'a sai muka muka yi ma adamu muka sanar da adamu sunan nakin nan kulla kullaha dukkan su thumma arada thumma aradahum ala mala'ikati sai uh, all of them then sai ya, ya, ya, ya present duka zuwa ga mala'ikun nan ya gaya musu wannan ba bai dukkan mala'iku sani ba sai ya ce musu fakola ya gaya musu an bi asma'i ku mala'iku eh ku ku an ku fadi sunanakin wannan ababai ka gane sai yace ulai in kuntum sadikin ku fadi duka in dai ku masu gaskiya ne ka gani sai mana suka ce qalu subhanaka suka ce sarki ya tabbata gare ka la ilma lana ba mu da wannan ilimi illa ma allamtana ba sai wanda Allah ya sanar muna innaka antal allamul hakim Allah shi ya san komi kuma ne alhakim mai wayo sannan yazo ce qala ya adamu an bi asma'ihim adamu ka faɗi sunan da kawai na baban nan mana falamma anba'ahum bi asma'ihim bayan nabi adam ya faɗi sunan da kawai na ababai Kola alam akul lakum inni alamu gaiba samawati wal ardi shin ban gaya muku kaman ba ni Allahu ni na san gaibin sama da kasa ba sai ce wai wa alam ma tubduna wa ma kuntum taktumun sannan Allah ya san abin da suke boyewa sannan abin da suke bayyana sannan zai ce wai wa is kullu lil malaikati isjudu li adama sai ga malaiku ku yi ma Adam sujada saboda wannan din da aka yi Adam ya samu samu ba ka gani ko ba saboda an samu ruhi ba ka twist magana ina zuwa ayun ba abu abu guda ɗaya suke magana kai ina zuwa sarki zaki fi sabilillahi wane ne ya gaya wa Adamu wa'annan sunayen wane ne ya gaya wa Adamu wa'annan sunayen amma jarabta aka yi amma jarabta aka yi eh ina eh, zuwa tsakani da Allah waye ya gaya ma Adamu sunayen nan malam ya ce Allah Allah ne ko to eh. sannan ga gaya ma maleku maleku ba sai ya zo ya yaudare su kenan Allah zai jarrabe ka da abin da kai bai san ka sani ba Allah ya jarrabe su kenan wannan saya wannan sarki da saya saya saya saya saya saya dakanta dakanta dakanta ina zuwa zuwa wannan wannan daban topic ne amma na so ya daba abin da yasa saya abin da yasa abin da yasa saya abin da yasa aka mutu aka yi musu wannan exam abin da sa, Adam ya sujada shi aka jira shi ne ɗan exams na yi musu amma kayi kayi kayi wannan kayi karya nan Allah ya yi yaudara ne ya gaya musu kenan ya gaya ma Allah na Allah na yaudara Allah na yaudara tambayan kenan da zan maka in za mu zo cikin babu Allah ka ke yaudara Allah ka ke yaudara cikin babu dan yan baka hujja Allah mai yaudara cikin babu dan yan baka amma alqur'ani kana ji all right that's kowa mute na sa su mute mun gode pastor ayuba mun gode pastor uh, uh, <laughs> shek uh, ishaq allah ya saka muku da alkhairi da inda kuka kai mu alhamdulillah za mu bude layi mu ɗauki kira kaɗan in allah ya yarda za mu ɗauki kira insha allahu uh, mu ji abin da pastors suka kawo mana in kuma eh, da malam suka kawo mana anan. mun gode muku sosai kai zaka gane inda gaskiya yake insha Allah alright uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu malam sai ba na malam kola ya sunan ka daga ina ke kira eh, kuna magana da Mustafa Abdulrazak daga Kotono Okay, ma Mustapha Abdulrazak daga Kotono, to kana tare da wa za ka yi matambaya a cikinsu? su? To ina ma eh, babban malami eh, malam Ida suna shigo. Eh malam Isaac. Masha Allah. Eh sannan ina gaida da pastor su ma daga bangaren shi. Okay. Wa za ka yi matambaya cikin su? Ah, sarki zaki pastor zan ma tambaya Okay, to yi mai tambaya kana da tambaya daya biyu kawai shikenan. Kuma cikin minti daya. to babu yi malam sarki zaki abu ɗaya ne nake so kawai fasto ya warware mana in ya warware mana yanzu za mu san eh lalle abin da yake kira a kan shi haka nan ne gaskiya okay okay i tambaya i tambayan lokaci na wucewa ya kuri tambayan shi ne fasto ya ga mana guri guda ɗaya na kan a cikin bible guri guda ɗaya a cikin bible inda annabi Isa ya ce shi Allah ne a bauta mishi kawai magana shikenan mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi right bari mu gode pastor pastor ai maka tambaya wai tambaya ɗaya ke da shi tambaya ɗaya ke da shi ko eh tambaya ɗaya kawai shikenan ya ishe shi ba ma so daga baya kuma ya ya tsaya ya abin nan ah, ah, na ajiye shi ba shi ba jama'a na da yawa kai da tambaye shi na ah. ajiye shi ka duba cikin littafin Markus sura biyu aya biyar zuwa bakwai sannan ka sake dubawa cikin littafin John chapter 8 verse 58 Yesu ya ce I am kuma sunan Allah ne a wannan. Sannan kuma in ka dubi Yesu ya ce ni ne mai gafarar zunubi kuma Allah ne mai wannan. To a nan gurin Yesu ya kira kanshi Allah ne. To wannan abun yana ɗaya daga dalilin da ake cewa Yesu ya yi sabo ɗin. Domin ya kira kanshi shi ne mai gafarar zunubi a wannan Mark chapter 2 verse 5. Okay. Eh, Wanda ko an sani Allah ne da wannan. to sannan kuma ya kira kanshi ni ne I, I, I am wanda sunan Jehova ne wanda ba kai saba kasin su Yahudawa sun doki Musa da muhimmanci ba sa son ayi wasa da shi to saboda haka idan ka kira ka ce kai ne Allah Musa to gaskiya kai kai babban sabo kuma Yesu ya kira kan shi haka in ka duba a cikin littafin Exodus chapter 3 verse 14 Yesu ya faɗa haka ina fatan ya gamu okay pastor ya hakuri da pastor da shi Yesu ya ce shi Allah ne shi aka ce yayi kuskure wa ya ce yayi kuskure su wa'annan wanda suka kai karan shi din suna ce yayi sabo ya zai kira kan shi Allah ka gane dalilin da yasa kenan kaga dama an fitar da wani barawo an tambaye cewa ko a sake shi suka ce a wannan barawo ai kawai sata yi amma wannan sabo yayi saboda haka Yesu a kashe shi gunda suke wannan barawo a malai sa kana da minti daya cikin maganan pastor kaka wuce minti daya minti daya kaga a uh, mark 2 verse 5 ne ya karanta bai ce bai kira kanshi ni nike yafi eh, zunubi ba don ko mutum ni na yafi zunubi kana kana fi zunubi a cikin matthew 6 verse 9 to 15 yesu ya ce forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us yesu ce muna mu addu'a mu ce Allah ka yafe mu kamar yanda muka yafe mu wasu yasa kai ma kana yafe mu wani kai Allah ne Masha Allah mun gode minti ɗayan ka ya cika. Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola daga TikTok. Kola daga TikTok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kola daga TikTok. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Na'am kola ya sunan ka daga ke kira? Sarki Aliyu ina kira da gada Abuja. To, kana da minti ɗaya, eh, minti ɗaya ka wa za ka yi tambaya cikin su? Tambaya ta ga Pastor Ayuba ne. Ok, yana jinka. Kana da dama ka yi tambaya biyu cikin minti ɗaya. Eh, ni tambaya ta ita ce, don Allah ina son in ji kamar yadda yake karantuwa, ya karantu daga Bible din, da Allah kuma kar a sauka a kan magana. inda shi annabi isa alayhi salam ya ce shi Allah ne kuma a bauta masa eh wannan question mun wuce kai mun kara maka minti da wani ya tambaya tambaya daban eh kamar tambayan da ya bayar an yi ban ji an karanto ba kawai bayani aka bayar bai karanto daidai da maganan ba ya kama ya ce gashi Okay, ya kama karara ya ce ni ni Allah ne karara. Eh. Okay, to mun gode. Allah ya saka maka alkhairi. Mun gode. Pastor, wai yana ana so a inda Annabi sai ya nuna cewa ba ma misali bai ce shi Allah ne ba misali ba. Okay. Thank you very much abinna. Kaga ah, kola ka kare ko? Eh. Akwai sunayen Allah kamar da a cikin musulunci sun kai 99. To haka ma Bible yana da sunayen Allah. Ya karanta Mark 2 yace ya karanta. Wai ka ji mana. To, an mun tambaya wannan wannan ah, ya ah, taka gurin. Ana ah, shi mai magana ta mun gane, ki magana. Yanzu abin da nake magana akwai sunayen Allah sun kai 99 a musulunci, a kiristanci din ma haka. Ka gane? Idan Yesu ya zabi sunan wani suna a ciki, ya ce ni ne shi, to kaga ya kira sunan Allah kenan. Misali kamar da na karanta Yohana Sura 8 aya 50 da takwas din nan, wanda ya ce I am tun kafin Ibrahim ni ne. to duk mutumin da ya faɗa ka Allah ne to shi yasa ka ce kai har ya dau yafi yafi kakanmu Ibrahim ma yana nufin shine Allah to ka gane banda ya kira kanshi Allah a gurin wannan aya din ya kira kanshi Allah kuma ya ce ni ne farko ni ne karshe I am the first and the last kuma sunan Allah ne wannan a cikin littafin eh, Ishaya ka gane in ka dubi eh, Ruyato Yohana sura ɗaya aya sha takwas ya ce ni ne farko ni ne karshe I am the first and the last. So sunan Allah ne a cikin a cikin sunayen Allah ma na musulunci an yarda da haka. Kamar yadda wannan ya faɗa cewa yana ya, ya so ya kushe mun ansan da na bayar. cewa ai Yesu ya ce a ce ubanmu wanda ke cikin sama a gafarta mana amma almajirin ne fa suka zo suka koya suka ce ka koya mana yanda zamu dinga yin addu'a shine yake koya musu shine yake koya musu ga yanda za ku dinga addu'a ka gane wannan abin da kyau Uh So we have to understand this thing very well. Kamar da muke magana mu Christian muka muke be a hankali kuma Bible ya gaya mani Qur'ani ma ya mu masu hakuri ne. Understand shi yasa ba ma kiran musulmi arna kamar yadda musulmi suke kiran kansu arna kafurai. Ba ma kiran su duk muna ganin mutuncin su. To understand mun gode. Uh, Malam kana da minti daya cikin maganin pastor. Minti daya. En, en misali ma in Annabi Isa ya kira kanshi Eh, da sunan Allah mala'ikan wuta sunan shi malik sunan Allah ne malik ya zama Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sunan alloli sunan Allah yana da eh, ana kira shi ar-rahman ar-rahman Allah ne raufun eh, Allah ne amana kira annabi sallallahu alaihi wasallam raufun rahim duka sunan annabi ne ya mai shi annabi Allah ne shi kuma akan haka amma karshe kuma ke cewa su masu alkuri ne ba su kiran juna na kinsu kafurai oh bari an sa wannan ba su kiran kawunan su kafurai amma ka duba yan roman sada su kashe yan eh, protestant suna kiran juna kafurai ya ka samu protestant da catholic ya ka samu okay ah, minti ka ya cika ah, don Allah in ana magana pastor ku sa wani guri ka yi hakuri sarki zaki juna ku yi hakuri in pastor na magana ka yi hakuri ka bari ya kare haka in malam na magana malam ka eh, pastor kama ka yi hakuri ka bari malam ya kare in kuna shiga cikin maganar juna zai zama wani gaddama To tambayan da ni zan mishi ya yarda annabi Muhammadu mai ceto ne? Ka yarda zai iya ceto? Gaskiya ne? Eh? Gaskiya ne. Insha Allah. Annabi mai ceto ne ba? To idan haka ne ya zama Allah. Ah. Idan haka ne ya zama Allah, tunda shine mai ceto. Ko ba haka bane? A ah, to wurin wa sai in annabi ya zama Allah. Okay, okay, duk wanda zai ceto duka Allah ne? Duka wanda zai cece ka ranar tashin kiyama Allahnka ne. Sosai. Ah, bai kowa bari bari bari mu sai ya sai wurin wada yake to malam dana ya kuri malam ya kuri yanzu bari mu gane in dai haka pastor duniya kowa yake nufi shi dai mu tashi program ga an tashi bai kamata da kone kira wato kuna nufi eh. wanda zai cece ka duka Allah ka ne ba wanda zai ba ina zuwa ba Allah ba Allah da ya zama Allah kakkab gaba ɗaya kuke nufi ba wanda shine zai cece ka ranan tashin kiyama a ah, yanzu hmm. akwai yanzu nan akwai duka mu muna bin Allah mun yarda da shi mun yarda kuma da ranar tashin kiyama ka gane wannan abin da kyau wanda dukan masu zunubi wuta za su je Allah ne kaɗai wanda zai ceci mutum amma idan ya zama na cewa Allah Muhammadu ma zai ceci mutane to Muhammadu ya zama Allah to shi sa kaga Yesu ya ce shi ne mai ceton shi sa muna danganta Yesu da Allah domin shi ne mai ceto amma Muhammadu shi ma mai ceto ne to shi ma Allah ne domin ba wanda zai ce annan Muhammadu musallallahu alaihi wasallam ya ce shi fa idan Allah zai hukunta ka shi ba zai iya ceton ka ba amma kai ka yarda cewa mai ceto ne naka to kaga ya zama Allahnka amma har yanzu baka gane mana ba okay wato akwai Allah na tashi kyoma kuma shi annabi Isa shi ma Allah da zai cece waɗanda suka yarda da shi wato ya zama Allah zai cece su kenan amma akwai Allah kan kansa ko a abin da muke magana kai ba a shi da yanzu yanzu na ga mutane bari mu bari mu dawo gidan jiya saboda pastor kana shiga ka fita Ina ka yarda da wannan magana na. Amma tun da ka komo gidan jiya, bari mu ɗauki tambaya. tun da ka abun yana da yawa eh bari mu <laughs> amma tun da kai magana bari mu ba kuma malam minti daya malam ga malam na so yi magana sarki in mutum dai ceto sannan mutum bai shiga wuta wurin wa ake ceto ya manan ceto ceto shi ne wani ya yi hukunci wurin wa bai shi zai ceto pastor wurin wa dai cece ka wurin wane zai cece ka daga wuta ne zai cece ka daga wutan jahannama oh, ka yi magana na yi shiru eh shi na shi ah, ba ka mun ba ka ce wuta wurin ah, ah. wurin wa ka mun tambaya to bari yi shiru kai ta magana okay okay ba ni jawabi ba ni jawabi kai ka ce mun daga gurin wa zai yi ceton ba sai na ce daga wutan jahannama eh. ne zai cece ka a'a wutan jahannama ai wutan jahannama halitta ne ita ma wato Allah saya Allah bai iya ma umurni kan wutan jahannama kawai wutan jahannama mutum ta ya je yana ceto yana bada hakuri eh okay wai wurin wutan zai yana yana bada hankuri zai ce eh wurin wurin wutan jahannama wai a a ban ce gurin wutan jahannama daga wutan jahannama ne zai cece ka daga wutan jahannama zai cece ka annuwa annuwa ba wani jira sai ya sa ka cikin jahannama saya waye sa ka cikin jihar nan sannan a gano kamar yanzu ka an sa ka prison ko waye sa ka prison ba ceton ka cikin ba ceton ka wurin prison amma wurin wanda ya sa ka prison na da ceto waye ba da order dan ba shi ansa ne bismillah in ba shi ansa bai ba shi ansa abinda kamar da na gaya maka tun daga fari mu masu imani mun yarda da Allah mun kuma yarda da ranar tashin kiyama ka gane ranar tashin kiyama akwai masu zunubi za kone su sai dai Allah ne zai cece ka zai maka rahama ya cece ka amma tun da ba Allah nan ba wani Allah gwari gwari yawa Allah ne ya kama domin a cikin Bible an gaya mana cewa Allah ne kaɗai mai ceto shine nake tambayansa annabi Muhammadu mai cetonsa ne ya ce min eh ko ba annabi mai ceton ka bane amma na zuwa ka ka kuri college ku samu kuɗi saboda Allah kamin haka pastor na baka minti ɗaya dole ka wuce minti ɗaya me tambaya da nake miki ba gaya yamo duniya me kake me ka me ka fahimce me kake nufi da ceto thank you very much wato wanda zai hana ka shiga wuta shine ma nan ceto ya kamata ka shiga wutan ka gane ya kamata ka shiga wutan domin kowane mutum bai shika goma ba ya kamata ka shiga wuta din amma saboda albarkaci ka gane shi zai cece kai hana ka shiga wuta din wani albarkacin albarkacin wa a malam ba ruwanka malam ba ruwanka hankuri ba ya hankuri malam manan ceton manan abin da kai ka fahimce ceton manan ceto kenan eh alan kai ma kaka wuce minti daya me me ka fahimce manan ceto menene ceto ceto dukkanin ceto dan kawo ku eh, logic simple form sai mu koma can ceto shine mutum yayi kuskure sai government ya declare aje a kashe kana fahimta ko sai wani ya zo inda gwamnan ke jin kunyan me shi ya je ba gwamnan hakuri sai gwamnan ne saboda wani an yafe ma wani yasa ceto shine bayan Allah ya yi hukunci wani ya zo ya ba da hakuri saboda albarkacin mai shi sha yafe maka amma ba saboda inda da saka ba okay ka fahimci ko yasa in dai annabi na ceto annabi mutum ne annabi suna ceto shi ma mutum ne okay yanzu duniya ina cikin first john chapter 2 verse 1 pastor yake nufi da ceto abinda kuma malam yake nufi da ceto kowa ya fahimci haka ba lallashe mun tilasta pastor ya bi na malam ba ko kuma malam ya bi na pastor ba kowa ya fahimci abinda shi pastor yake nufi da ceto abinda shi ma malam yake nufi da ceto alright shi yasa pastor kairar da zamu doki next caller Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu Kola akan WhatsApp. Wa alaikum salam lazi injiniya. da kuma Malam da kuma Sarki Zaki. Masha Allah muna amsa. Muna da ƙorafi ko suke ya kamata a canza tsari gaskiya ya kamata idan mutum ya bada amsa ba zai sai kwambisin dan uwansa ba in ya ka bi haka sai a kwana na ta magana ba zai kare ba in ka bada amsa ma Eh to, eh, eh okay injina, muje kare muje muje cikin tambayan ka me za wa za ka matambaya cikin su. Gaskiya um, Ayuba ne insha Allah. Ok, Pastor eh, Ayuba Irabi kai wai kai za mu tambaya. Ok. Eh, gaskiya Pastor bai mana bai mana bayanin uh, a takaice mai kirkiro Trinity ba wanda na dauka zai fara daga wurin. Amma dai amma bari da yin bayani cikin minti kaɗan insha Allah. Abin da ake nufi Trinity misali ne kaman stool ne da yake da kafa guda uku. kaga stolin ke da kafa in ka cire kafa daya a ciki stolin ya faɗi gaba daya so stolin yana buƙatar kafa guda uku trinity askara ne wato three co-equal and co equal there is only one god juna sami and there are three persons in that god head that is three equal co-equal persons in god head kaga persons ne guda uku wanda they are co-equal duk kansu ɗaya ne ba wanda ya fi ɗaya a cikin su guda uku ka gane duk lokacin da ɗaya fi ɗaya kamar stool in stool kafa ɗaya fi ɗaya stool zai faɗi gaba ɗaya ba zai tsaya ba haka treaty idan har ɗaya kushe gaba ɗaya ko ba haka bane wannan shine simple logic da za ka gane me yake shi treaty to amma abin da nake so yi magana kai shine wannan aya ɗaya da ma akwai ayan da malamin kawo which is very important wanda wannan ya rushe trinkin gaba ɗaya wanda inda the father is greater than ai lallai Allah ko uba ya fi ni kawai kenan idan Allah ya fi shi ya wuni kenan in kafa guda ɗaya ya yi guntu in kafa guda ɗaya guntu kin gaba ya rushe gaba ɗaya ko ba gaba lokaci sannan kuma magana zan yi na biyu shi ne wato tun da an yi ta jashin annabi ta Allah ne ko ba Allah ba to ya kamata mu irgo wasu attributes wasu harayen ubangiji sai mu duba annabi sai ya cika idan har annabi in bai cika rasuwa ba zai taba zama Allah ba misali ko ba ga ne ya kamata mu san cewa Allah yana da iko fa'alun lima yurid shin annabi yana da cikakken iko ba su duba Matthew ba 20-28 wata mata ta zo da yaranta guda biyu ta kiwa annabi isa tana so annabi zai shigar da yaranta nan aljanna kasan annabi zai ce yace ba shi da iko ya zanna da yaran aljanna daya gaban shi da bayan shi Allah ne kadai ke da iko kenan an lahira ba duniya ba bai da iko shigar da mutum aljanna kaga kenan Allah ya shi iko tunda Allah ya shi iko kenan wannan kafan ta guda uku da ya fi saboda biyu ko ce daya ya fi ɗaya iko kaga ɗaya fi ɗaya iko kenan wannan kafa na stool guda uku nan ɗaya ya yi guntu kenan stool ya rushe trinity ya rushe gaba da kaga ne kenan wato sai mu duba shin annabi sai cikakken ilimi Allah shi yake da cikakken ilimi gaba daya an tambaye annabi Isa a cikin Matthew chapter 24 verse 36 an tambaye shi akan tashin kiyama yake cewa bai sani ba mutane ba sani ba shi kanshi ma bai sani ba kaga kenan Allah ya fi annabi Isa ilimi idan Allah ya fi annabi Isa ilimi kenan wannan kwansu daya ya fi daya ah, ko ba ka All right. injiniya mun muka ah. ce ayi. Eh, tambaya. Ah, ah. shi kenan bari mu ba bari mu kara maka Saboda tambaya biyu muka ba wa kowa dama. Okay, mu je na uku. Akwai yadda nake so yin bayani kai Jun Wanwan, akwai bayanin da nake so yin Jun Wanwan. Eh, don Allah, amma kaka ci lokaci, jama'a na da yawa ne. Oh, Sannan kuma na uku shine, kenan Annabi sa a duniya Allah ya fi shi ilimi a lahira to ran tashin kiyama ma zai iko gaba ɗaya Allah zai tattara gaba ɗaya tattara gaba ya ga ubangiji kenan a lahira ma ba da zai ki da Allah ba a duniyan ma ba da zai ki da Allah ba so da ya har bautawa Allah ya duniyan gaba ɗaya dama ka ba shi faɗa waye shi in the book of Mark chapter to kaman kalmar shahada na kristoci kenan da yahudawa shi ne shi ma an tambaye shi what is the first of all commandments sai ce hear o israel ku ji elohim adone ehad hmm. guda ɗaya kuma allah wato kaga ne adone elohim lord our god allah mu lord is one allah guda ɗaya ne kaga dama ka bashi ya faɗa waye shi a wannan wuri amma sai ce a allah guda ɗaya kuma allah na gane tambayan da ya to ya bani dama mana ai zai cika gurin da surutu ina so ina ba ma so eh, zai baka dama kuma sannan kuma sarki eh sarki kana ji ko akan batun ilimin da mutane ke magana annabi isa labarin victory bishan baure annabi isa yana jin yunwa ya je wurin bishan baure ya dauka zai samu abin da ke ko ba ga wani amma umma maki shine annabi isa da yake ya samu ba bishan ba ɓauren a ci gaba ɗaya ba ma lokacin ɓauren bishan ya bushe labarin ya nuna cewa annabi isa bai ma san lokacin da ɓaure ke aya ba wannan ba attribute bane ubangiji ba ubangiji bane ubangiji ya san lokacin da kowane kwaya yake aya har ma da ya je samu ba wannan ne wannan bishan ba wannan ba ubangiji bane masha Allah ubangiji yana da ilimin kuma gaba da gaba daya <laughs> Masha Allah, Masha Allah, injiniya. Mun barka na gani za ka kai da safe kai ba. Ora, mun gode. Ah, ah, ah, injiniya ya kuri, ya kuri, ya kuri, ya kuri, ya kuri, ya kuri. Ah, injiniya, abinda na maka ba wanda nake ma haka nan, ya kuri. Ka fahimci ya kuri. Saboda kai memba ne, shi sa na barka lokaci sosai. To, bismillah, pastor. Kaga injiniya ya yi magana ya ba da kutun shi da da murfu guda uku guda ɗaya bai fi abin nan ba which is right tsakanin kalaman Allah da ruhun Allah ya fi wani ba ah, a bayan nufi abin da yana yana nufi abin da ah, yana nufi kuka fahimce abin da kuka fahimce. muna maganan Allah ukun nan ruhunsa da kalmansa da shi ne so ba mu ce wani ya fi wani ba Yawwa. kuma ni ban fi ubana ba ko kuwa ga wani abin da ubana zai yi ban isan yi wani ba yana so ne mu koyi da shi kar mu dinga dagan kai din yanzu na akwai fastoshin da suna daukaka kansu ma kamar wannan har akwai malaman da suna gani kamar su sun fi wani su adalci yasu ya hana mu wannan ka gane shi sa yana yi don mu koyi wannan kaskanci a gurin shi eh ya kuri an tambaye shi ba gane da ku eh? fahimce ni fahimce ni ku ba ku ce ruhi abi mana annabi Isa ya fi Allah ba ba ku ce Allah kuma ya fi annabi Isa ba wato kuna nufin duka daidai ne ko aka ku abin da muke nufi kaga ruhun Allah da kalman Allah da Allah duka ɗaya ne okay she wanne she sa uku duka wanne ne annabi Isa ciki duk yanzu kaga shi annabi Isa ruhun Allah ne annabi Isa kalman Allah ne sannan idan ya zama na haka annabi isa ya zama Allah idan ya zama haka yes idan kalman Allah da ruhun Allah sun kasance a guri daya su ne wani abu daya to wannan abun Allah ne pastor ya getting us confused ba za ka ce wani Allah ne daban ba babu idan ka cire ruhun Allah da kalman Allah a jikin Allah ya nuna babu Allah wannan gaskiya ne o oh, wato okay Allah in ba in ba in ba wannan ran nan Allah ba Allah kenan masa ba Allah bane ba zai iya mm. halitta ba okay a fahimtar okay okay very good okay go komai ba so kalaman nan shine ruhunsa nan shine so Yesu kamar da na faɗa ya zama mutum ya kaskantar da kansa ya ce ku koya daga gare ni bai ɗaukaka kan shi ba to shi sa ba muna ce ba mutum bane fa ba mu ce ba mutum bane ya mai da kanshi mutum 100% ya mai da kanshi mutum an haife shi kaman mutum ya zauna akwai abin da nake gudu ina gudu kaka ce kaman ba maka adalci ba amma ina saura da wannan still you are getting us confused no i'm not confusing you ka gane in da kace Allah ne 100% 100% eh, sarki zaki sarki zaki pastor kai mutum ba zai ka gane wannan mutum ba zai iya zama Allah ba amma Allah zai iya mai da kanshi mutum ko ba zai iya ba Allah ba zai iya ba Allah ba zai yi haka ba ne gaskiya zai iya ba Allah ba zai yi haka ba subhan har da kai ma zaki tana nufin Allah ya ce zai mai da kanshi mutum ba zai iya ba Allah ma da ya mai da kanshi wuta ba Allah ba zai iya ba ce Allah ba zai yi ba Allah ya mai da kanshi wuta ba Allah ya mai da kanshi wuta ya yi magana da Musa a daji ya ce mata je fito da ya Isra'ila Allah ya mai da kanshi wuta Allah ya bayyana ga Ibrahim Allah ya kai annan Muhammadu ma ya je ya zauna da Allah fa sama ta bakwai fa ko baka sani ba Faso Allah ya mai da kanshi wuta a ina ko bai iya ba a ina a jeji ya mai da kanshi lokacin da zai kira mu ka duba ka duba Exodus fitowa e karanto sura 30 sura uku kai daga aya 13 Allah ya fi wuta ya mai da kanshi wuta sai ya bayyana ga Musa eh, Musa yana so ya sai ya ce Allah Allah ya ce masa ka shirya takalmin ka gurin da kake fa mai sarki ne yanzu nan zaka je ka fita. Ba aya sha uku ba aya biyar ne eh, aya biyar ne ba sha uku ba amma wannan ma bai fari Ba bari mu karanta kowai ci amma wai in karanta pastor ka bashi da na ce daga daga sura uku ne na faɗa ai koya ne eh, sura uku zuwa zuwa wani aya daga zuwa har zuwa ka karanta ka ji now Moses kept the flock of Jethro his father-in-law Moses shi na kiwon dabbobi na surkin shi annabi shuaib Jethro the priest of Midian malamin Midian ne kasan Madiana and he led the flock to the backside of the desert and came to the mountain of God. Says zo kan Allah. Wannan tudun Allah, Allah ne? Bare even to Horeb. Ana kiran wurin Horeb, Kasam Makane, ne ko Saudi Arabia ne. and the angel of the Lord appeared unto him in the flame of fire. Mala'ikan Allah ya bullo mishi a cikin wuta ba Allah ba, mala'ikan Allah And the angel of the Lord appeared unto him in the flame of fire out of the midst of a bush cikin tsakanin daji ba Allah ba kowa ya sani and he looked sai kalli and behold the bush burned with the fire and the bush was not consumed sai ga wutan na ci dajin nan amma bai konewa and Moses said Sai annabi Musa I will now turn aside and see the great sight. But in je in I abin da ke Why the bush is not bent? I da ya sa wutan eh, dajin nan ko hakin nan And when when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him. Nan say Allah ya rasi. shi. Amma cikin wannan mai mala'ika ina zuwa kai ci gaba da karatu mana malaika god called unto him out of the midst of the bush to ya yi cikin wannan daji okay okay yanzu kana ce mun malaika ne ga malaika da Allah ne suka sauka wutan kenan a'a in Allah ya aiko malaika sakon da ya ba malaika malaika ya fadi Allah ke fada ba malaika ba Allah zai iya fitowa kaman malaika Allah zai iya fitowa Eh, Allah amma ba ce Allah ya kuma malaika ba. Pastor, eh, nan ba faɗi Malam ya karanto mana aka ce mala'ika amma kai ka ce Allah zai iya fito kamar mala'ika karanto mana ina Allah zai iya fito fitowa da kai wannan ayan da wannan ayan ya karanta din Allah ne ya fito Tun da muryan Allah ne ya fita cikin wutan Allah ne ke magana da shi a gurin ba wai ba wai mala'ika Allah ne ina zuwa ba wai Allah ne ya aiko mala'ika zuwa wurin Musa ba Allah ne da kanshi amma gashi mun karanta fa gashi dai mun karanta pastor samu amfani mutane na karatu fa mutane na karanta abin da fara fada fa abin da nake nufi duka masu sauraro suna ganewa an ga mala'ikan Allah ne ya sauka amma muryan Allah ne aka ji a cikin wutan ba wai mala'ika ne ke cikin wurin ba Allah da kanshi ba mala'ika ke cikin ba Allah da kanshi ba kamar yanda mala'ika ya zo wurin Joshua Joshua 5 amma Joshua ya ambace shi da sunan Allah ko mala'ika ya zo okay mala'ika ne ya eh Malaika eh? ne ya aiki Musa an aiki Musa Allah ya tura malaika ne ya masa ya je kasan Masar. To gashi dai gashi dai mun karanta. Wai ba and the angel of the Lord appeared unto him. Sai malaikan Allah ya zo wurin shi. Pastor, eh, malam, eh. malam read muna wurin. Exodus uh, 3 verse 2. And the angel of the Lord. Read, read, and read. and the angel malaika kenan ah, of the Lord. Oh, karanto uh-huh. ma eh, pastor na fassarawa haka muke so. Karanto. Okay. And, and the and the angel of the Lord. Okay, pastor. Sai malaikan Ubangiji. Sai malaikan Ubangiji. Ya bayyana gare shi. Ya bayyana gare shi. In a flame of in a flame of fire. A cikin harshen wuta. Ci gaba. sai ga sai ya ce min I will now turn aside bari in je in duba in ga abin da yake faruwa and see this great sight domin ya ga abun mamakin da ke faruwan nan why the bush is not bent me yasa shi kurmin baya konewa? and when the lord saw sai ga ubangiji da ya dube shi that he turned aside to see. Domin ya masa domin ya duba. God called unto him out of the midst of the bush. Allah ya kira shi daga tsakiyar wutan. And said. Sai ya ce say Tsaya, tsaya, tsaya, tsaya, She Allah ya kira shi a tsakiyar wutan. A wutan. Okay, farko ka ce muna wa ya zama wutan. Shi nake gaya. Ah, ka gani? Eh, na, na tuwa. pastor ka karanta ah, malam ka karanta mun kace mun waye zama wutan nace Allah ya bayyana harshen wuta ka eh? ne ka bane shin da kai ko ah, ah. kace Allah na ya juya wuta kace Allah ya juya wuta bayyana ma kaman wuta ai pastor mun kasa mujahid fa mun ka kasa mujahid fa wai Allah ya juya wuta aka ka fada ban ce haka ba nace Allah na iya bayyana ma kaman wuta Allah ya iya bayyana kaman wuta ba ya bayyana ma wannan Allah ya bayyana kaman wuta ne ko mala'ika ne zo tsakanin wutan Wato Allah ya bai da kashi a cikin wuta ba kaman wuta ba a cikin wuta. Ba kaman wuta ba. Adam abin da ya karanto muna wato muryan Allah aka ji tun wutan. Muryan Allah aka ji cikin wutan. Cikin wutan ba? Eh, da wutan na za zaka ji muryan muryan Allah ba a cikin wutan shine na tambaya shine wutan ina zuwa ka da Allah shine wutan shine muke magana shine wutan Allah shine wutan ko muryan sa kai ciki okay malaika ne wutan mutum biyu ne sun ba faɗi wanda kai saya kai kace kai kace Allah na iya ya juya wuta Allah na juya mutum ya juya wuta Allah da Allah da malaika sun sauka kenan a wutan a'a na na makaratu ba kaman ba a cikin Joshua 5 Allah ya aiko malaika bari bari land kamin tambaya ya aiko malaika mu wannan magana mu da ki na scholar abin da muka fahimce da pastor fa pastor da kanshi ya karanto muna an ji muryan Allah a cikin wutar insha Allah tsaya haka muryan Allah aka ji a cikin wutar wato ba Allah bane wutar muryan Allah aka ji okay ba Allah bane muryan ne kawai a gurin amma ba Allah bane ah yanzu ka ji murya na cikin daki ni ne daki ni ne to ah. Ni ji murya kai <laughs> kana jin murya na akan internet yanzu ba kai bane ba kai bane murya na ka ji cikin internetin ba ni kai zan ce kai ka gaya mun abu kaza in ka aike ni gobe zan ba eh, shi ba shi da internetin ba Allah ya gaya mai amma muryan Allah ka ji amma ba Allah bane wutan a a a in ka an Allah ya maka magana live to Allah ne a a shi yasa wanda yasa wanda ya ji muryan Allah cikin wuta ya kamata ya bauta ya bauta wutan kenan ko wuta kenan eh, eh. Allah in ka ci gaba da ayan ayan ya ce Allah ya ce masa ni ne Allah na Ibrahim eh a wutan ni ne Allah ni Isiyaka ni ne Allah ni Yakub ni ne ya ce ni ne ayi bautan ayi bautan wutan ko ayi bautan wutan mu aje wannan mu aje bautan wutan ko mu wuce wurin mu aje wannan mu wuce wurin okay assalamu alaikum sujada a gurin ai bai sujada a gurin ba eh. Musa ya durkuta ya sujada a gurin ai dan Allah ne Yasa kiristoci na bautan na bautan wuta yanzu ko yadda? a ca waje waje wannan waje waje mu wuce wurin mu wuce wurin waje wannan wuri all right good assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sarki zaki na'am kola sunan ka daga ina ke kira eh, sunana Muhammad Awal ina kira ku daga Bahrain <laughs> Masha Allah dan wa Muhammad daga Bahrain all right malam Muhammad <laughs> wallahi sarki zaki tun dazu nake dariya na kasa ci saboda wannan program din da ake ni na jima na jima ko series da ake kallo ba ban kalla abin da ya dasa din pastor pastor Allah saka mai da yana da hakuri haka nake so mutum ko malam kuma shi bana da hakuri haka nake wallahi sun burge ni su bin duka to amma malam Muhammad wa zaka yi matambaya cikin su wallahi ni na ma fi jinjina ma fasto gaskiya don saboda yana da kuri sosai ina son ma fasto tambaya ne okay very good eh eh ya ba tambaya na ne ina son tambayi fasto na ji ya ce ah, ah, a Trinity da aka tambaye shi na ji ya yi bayani gab da karshen nan cewa da annabi Isa da kuma Allah da kuma ah, sai da Maryam dukansu Allah ne kamar haka ya faɗi ko a bayani shi eh ba sai da Maryam ba yana nufin uh, Holy Ghost. Holy Ghost Spirit. Okay. Mm. Okay, to to yawa abin da nake so in tambaya shine eh, shi Annabi Isa kamar yadda muka sani a tarihi abin da ya faru cewa akwai daga cikin mutanen shi wasu sun yi yankurin kashe shi kamar haka ne ko to na dan yi kuskure sai dan tada ni kare zama na yi maganan da ba shi ne ba so idan ya idan ya zama abu ɗaya ne da Allah da annabi isa kenan ubangijin da ya halitta haɗe yake da annabi isa su kuma shi kamar misali wani sashi ne nashi ya turo nan duniya annabi isa kenan to wa'annan da suka yunkurin kashe shi shi kuma allah ne ya halicce su to abin da ban gane ba nake so fasto ya wuri mun ne, wannan halittun da suka yunkurin kashe shi wannan allah da aka turo wani sashi annabi kenan Al'ummar shi ne suka yunkurin kashe shi sai ya tsoro tunda duk abu ɗaya ne sai ya koma sama ko koya abin yake halittun shi ne suka yunkurin yin nasara kan shi kawar pasta dariya very good question okay tambayar ka yayi yayi mun daɗi sosai very good eh, saboda na sani kamar tunda ya ce halitta ne misali daga wani sashi na shi halittu hmm. sannan kuma kaga dan mu mutane daga cikin mutane ne mu hmm. wasu suka yunkurin su kashe shi amma mutanen shi na wancan lokaci hmm. sai kuma kamar yanda ya zo a ruwaya cewa sai Allah ya ɗauke shi haka kenan Allah ya dauki eh, Allah ya dauki kanshi misali zan ce to a dai magana kamar yadda pastor yi to annan halittun nashi suka jiyar da shi tsoro tsoron kar su kashe shi ne ya tashi ya tafi sai wani lokaci zai dawo very good Alright, mu Yanzu. Eh, abinda magana a kai shine ba wai ni na ce wani bangaren Allah ba ne, a'a. Babu. Abinda nake cewa shine ruhin Allah da kalman Allah ɗin shine Isa. To tunda Isa shine kalman Allah, shine ruhin Allah Allah ne sannan su mutane su wane ne suka yi niyan kashe shi kamar da na sha karantawa a cikin littafin John chapter 5 verse 58 wanda ya kira kan shi I am that I am ai kafin Ibrahim ne ne to shine su wa malaman attawa suka ce kai wannan ya yi sabo domin ya mai da kanshi Allah ina fatan kamar da muke musu haka haka ne su ma ka gane misali ko ya shi ma ya mai da kanshi Allah kamar yanzu ka duba cikin suratul jinni sura saba'in da biyu aya ashirin da ɗaya ya shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi magana ya ce ba ni da iko in ye i have not any and i have not in my power to cause you harm or to bring you to you to your right conduct aya daya. aya 21 Kaga ni bana kawo kaga inda inda bai yake ko amma shi Yesu sai ya ce a a ni dinnan i am the way i am the truth to shi ne suke cewa wannan yana mai da kanshi Allah wannan babban sabo ne domin babban sabo shine kamar da kanka Allah to wannan shine yasa su suna da niyan kashe shi amma damuwan shine su ba su da ikon kashe shi domin su ba su ne suke mulkin kasan ba ina ga ba ne tambayan ba yana tambayan Allah da ya halicci bayinsa bayinsa suke yunkurin su kashe shi kuma ya gudu ya je sama bai gudu ba mu baibul bai gaya mana ya gudu ba an kashe shi eh, Baibul ya gaya mana cewa ya mutu ya kuma tashi rana ta uku ko da shike qur'ani ya yi mana magana cewa ai an canza fuskan wani ne sai ana gani kamar isan ne an kama shi an kashe wancan to wani mutum ne ya mutu a maimakon isa din wanda mu krista ba za mu yarda da haka ba sai an gaya mana wane ne wannan mutumin da ya mutu a maimakon isan kuma haka wato allah ya yaudari mutanen kenan sai ya doki fuskan isa ya samu wani innocent person aka kashe shi ka gane wannan abubuwan da ke mu bible mu yarda da wannan magana din ba domin yesu ya mutu quite okay ya tashi ran ta uku ya tafi sama kuma yana nan a sama duk musulmi da krista sun sani shi yasa yi magana ai da pastor da shi malam ya karanta yace aminci ya tabbata a gare ni a ranan nan da aka haife ni da ranan da zan mutu da ranan da zan tashi kuma bai Qur'ani yace ya tashi ya tafi sama kuma ya zamu zo mu ce ba shi ne ya mutu bayan yayi magana a ranan da ya ya ka haife shi eh to wannan shine damuwan da muke samu yayi magana a ranan da aka haife shi yace aminci ya tabbata a gare ni a yau da aka haife ni da ranan nan da zan mutu da ranan da kuma zan za tashi idan yana magana cewa Yesu zai zo ya mutu da tabbatar ya mutu ba kenan wai ranan da zan mutu eh ranan da zan mutu to shine bible bible yace eh ya mutu kuma ya ya tafi sama kuna ah. gane ha idan ana magana cewa a'a ba shi ne ya mutu da da da ya rena da kanshi sabon topic ne wa kadan ya kuri malam kadan ya kuri ka gane idan kana cewa Yesu zai zo ya mutu yanzu idan ya dawo zai zo ya mutu sai ka eh. gaya mana ayan da Yesu ya so zan dawo in mutu ka gaya mana ayan oh, dan ah, jero maka hadisai maka gudu dan jero maka hadisai hadisai a ba topic nan kenan ba dan jero maka hadisai wannan wani topic ne wannan wani kai mana eh, ka su eh To mu shiga da hadisi. A ba yanzu ba, eh pastor. Eh, in za mu shiga da hadisan ne sai mu shiga da hadisan. <laughs> Shi yasa yanzu za mu ɗauki kira biyu. Ku yi hakuri. Zan ɗauki kira uku, biyu daga TikTok, ɗaya daga WhatsApp shikenan. amma maganar da kai da mu ba malam minti ɗaya Malam shi cikin Farko dai ya yi batun uh, Annabi Isa shi ke da iko na dai kai mutum wurin Allah. bayan shi babu kowa wannan magana ya rusa magana shi duka don me ya ce shi ne Allah sannan kuma dai kai mutane gurin Allah Shi ne hanyar da ake bi a je wurin Allah ya rusa magana shi duka kwata kwata na biyu ne ce ya ce wai ran da dai mutu a'a mun musulmai mun ce ya dawo ya zo ya mutu ah, amma ya ku pastor kace annabi sai zai kai mutane shi ne hanyar da za a je wurin Allah Eh. so pastor kai ka ce annabi sa shine hanyar da za a bi a je gun Allah eh kuma shine Allah ba ba haka ne kake abin nan ba Ko ya ne eh wa a malai ya mutum ai so na gani ko malai ya baka kage ne shi za a no ba kagi bane ai aya ne daidai ai to malal ai ba malal ne ya rubuta aya din ba Aya ne. ni ban ji ka ce ba, shi yasa da Malam ya ce ka ce. Ya karanta aya daidai ko ban faɗa ba yana nan a cikin Bible na sani daidai ne. Yesu ya ce ni ne hanya ba mai zuwa wurin uban sai ta wuri na. He is the only way. So ba kuskure ba daidai ne. To saboda haka na gano cewa Yesu ya dauki body na mutum. Dole ne ya acting kamar mutum. Ka gane ya acting kamar mutum. lokacin da ya doki body mutum ubangijin na nan ko baya nan ya zo duniya ya shiga cikin cikin maryam yanzu yesu yana sama ne ko yana eh, Allah yana ina ne ina ne gidan shi Allah yana zama ina ne a'a saya Paul ya ce ah. yesu yana cikin aljanna na uku Allah ah, ba ah. shi cikin aljanna saya saya saya kace kace kace Allah na zama kan Allah ya daidaitu kan al'arshi amma annabi Isa yana cikin aljanna na uku Paul ya fada na uku ba na bakwai ba wai na uku. Na tambaya Allah yana yana. Ai in ka gano bari maka bayani. In ka gano mo ka gano ma inda Allah yake bai zama Allah ba. Me yasa Isaiah 45 verse 5 Isaiah 46 verse 9 wai ba yanda Allah yake. Amma Nabi Isa an san inda yake. Wa Nabi suna cikin aljanna na uku ne na uku. Mu dai mun san Allah mu yana. Annabi Isa Kana kake magana na yi shiru fa kana magana na yi shiru kai mini adalci na yi shiru annabi isa annabi isa kace shine anya da ake bi a je wurin Allah tankan akwai Allah sannan annabi isa in ji shi shine anya da ake bi kan je wurin Allah tankan shine anyan nan amma ainihi ba shine Allah ba sannan kuma in an maida fuskan wani annabi isa saya an an maida fuskan wani annabi isa annabi isa ya faɗa ai ya ce wai ina zuwa pastor kamar misali yau in UTI uh, dawa uh, Sheikh isa ya ce don Allah duk wanda ke neman ya sadu da sarki zaki a bi shi hanya in aka bi shi ta hanyar shine hanyar da za su sadu da ni wato shi ma yuti dawa ya zama sarki zaki kenan ko diya ina ba mama yawa ka gane idan ya nuna haka kaga idan ya nuna haka ya nuna be ba shine kai ba ba shi ne kai ba amma yesu ya faɗa haka a mutuntaka ne da jiki irin na mutane ka na maka magana na muku magana da yawa rashe baya claiming wannan allantakan bai dinga nuna wa mutane ga yadda nake ga yadda nake ba ya ya zaki sarki zaki Allah ya ce shi Allah bai juya mutum Numbers 23:19 wallahi pastor malam pastor ya wani magana annabi isa shi bai nunawa bai ce mu mutane shi Allah nunawa haka eh, ka gane fa Allah na fada nuna me yasa ku ka ce shi ne domin ya ya fada ne kuma ya tambata domin ne kalman Allah din ne ruhi Allah din ce bai nunawa ka eh ka ce bai nunawa bai fada bai nunawa kan kaskantar da kanshi ne ai eh to amma ya kuka gane shi ne wai ba wai ba yanzu da Yesu bai danga addu'a ba Eh. Allah Allah ma ya dinga addu'a ma Muhammadu ko ba ji ba Allah ya yi salati ga annabi ko ba ya yi a ah, yabo yabo ne salati eh, yabo ba nan salati yabo ba addu'a ba ya hukuri salati yabo in ba iya larabci ban gaya maka salat addu'a ne du'a a a a a ya hukuri ya hukuri Allah ga ku suna ma addu'a a a a samu hakuri eh. ah, ah, samu hakuri kai magana nayi shiru me yasa ka bari magana baka son gaskiya salati an an ce salat swa salat wannan sallah amma nan yace wai sallu sallu ah. sallu yace <laughs> wai wai inna allaha wa mala'ikatahu yusallu bai ce salati ba to kuna ma annabi yabo yabo daban glorification daban salati ah. sallah daban kamar ka je ka magana yasa samu hankuri samu hankuri babu tafsiri ne ce a ba ni tafsiri daya a ba ni tafsiri daya ne ce Allah addu'a yake ma nan malam malam na zuwa wato mu zo kan maganan pastor wato eh, mu dauke shi ma addu'a to in Allah yayi ma annabi addu'a shi ke guda annabi Allah ne ya roki waye Allah ya roki waye don don annabin a ah. ba yana eh. addu'a bane eh okay ya hakuri wato annabi Allah ne Ya tambaya ne in dai Allah ah, yana addu'a saboda annabi yana roƙon ba ka annabi suna addu'a shi ma ba Allah bane ai ai annabi sai ya yi addu'a Matthew 26 verse 39 yayi addu'a Matthew 7 eh, eh, Matthew 27 verse 46 shi Allah ne Allah mai addu'a amma mu ne mu nace maka yabo ne bai ce salati ba wannan aya kaka babu salati ciki karanta ka duba ku ka karanta amma ina da Qur'ani ai bude bude kai wani tarika ne ma musulunci ne don naka da fanni gaba bari mu ma pastor adalci pastor inda ka ce addu'a ne da ka karanto muna ka fassara da kanka she mu eh. Allah da annabi da da malekunsa suna yi wa annabi a bude bude karanta karanta yadda yake karanta karanta lafza yadda yake Allah da Allah da maleku suna yi ma annabi salati kuma a'a salati ba salati wuri salati shine addu'a sallah duwa duka ɗaya ne sallah a salati ne addu'a ne worship prayer ka tambaya ka ji a bude Qur'anin ka mana ai kana da Kuranin Hausa karanta mana eh, eh. da Allah da malaiku karanta don asiri siya ya karanta jama'a su ji Qur'anin ka na Hausa na yi imani da shi karanta shi nake tambaya nace maka kai a musulunci kowane gari ya hankuri Qur'anin ka na Hausa karanta na karanta maka babul ka da yawa na nemi ka alfarma da ya da ya kawai ni da tsakani da Allah Allah da malaiku suna yi annabi sallallahu alaihi wasallam nace nace kai ma kin ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam kana Qur'ani na Hausa karanta. A ah, fassarar ba fassarar akwai fassarar yana nan kamar wani suna fassara barkatai. A'a Qur'anin ka na Hausa karanta yanzu kafi kafi saya saya nufi kake yi kafi duk musulmai duniya masu Fasara, ah, Qur'ani sani Qur'ani ne. A wani guri a wani guri fasaran an ce a'a wani wuri bude bude mu gani bude mu gani. Bude bude ka gani ko kaga yanzu haka ka bar kowa ya gane kaman wannan magana ka kirkiri ne bude ka ah. karanta ka kawo qur'ani bude ka karanta gani kowane musulmi ya sani karanta karanta kai ma ka sani samu hankuri eh pastor ayuba ni na baka adalci na saya saya na baka adalci na karanta exodus 3 na baka na karanta quotations dewa na baka ina neman alfarma da ya wuri ka karanta eh, eh, suratul ahzab aya aya 56 karanta mu gani shi nake ce maka ba wani fassara ah, ne a gurin karanta mu da Qur'ani karanta ka karanta wani nan karanta kowa ya ji shi nake ce maka mu kai ka karanta karanta ko waye ji karanta karanta kowa ya ji ka gane tantan ah. tantan ka kirkiri fassara kenan kai ah. karya shi kenan ba ba ban yi karya ba duka musulmin da suke nan suna sun ci abin da nake magana kai <laughs> mu wuce nan mu wuce nan <laughs> sun san abin da nake magana kai ka kirkiri ka kirkiro ka kirkiro ah, assalamu alaikum ta barkatu kola daga tiktok kola daga tiktok daga tiktok assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh na ya sunan karge ke kira sunana yasir wanda ko sanyi da raza yasir ina magana daga nan najeriya birnin jihar kano to masha Allah malam yasir muna jin ka wa za ka yi ma tambaya cikin su ina ma to zan ma pastor tambaya ne ok to pastor yana jin ka daya saboda yanayin na lokaci eh so abin da nake so in sani shine uh, a cikin bible akwai uh, inda jesus da kansa yake cewa i was sent to the I was sent to the only leadership of uh, Jews. Wato dai a takaice ma'anan yana nufin cewa Jesus da kansa yana cewa an aiko shi ne daga iya mutanen Yahudawa kadai, jinsin Yahudawa kadai. To shi nake mamakin me ya haɗa kuma na Afirka da Jesus da addinin uh, Annabi Isa bayan da kansa ya ce shi an aiko shi ne iya <laughs> Ah, ah, wannan ken jif kenan <laughs> mun gode mun gode da ka tambaya to pastor wai me ya hada annabi isa da mun gode su me ya hada annabi isa da yan afirka saboda annabi isa cikin bible ya ce shi ya haiko shi da mutane daga eh, mutanen yahudawa kaɗai ne gaskiya wannan tambayan yana da muhimminci sosai Allah ya mashi albarka Ame, ame, ame, ame. Na gane eh shi Yesu ma ya zo cikin Isra'ila ne. Sai ya zo ne ko an aiko shi ne. Ya zo ne, ya zo ne. Ai ba a, ai ya zo ne. Kalam, ya zo ne ai. Ko dai an aiko shi. A'a, an aiko shi ko ya zo ne John 8:29. John 8:29. John 8:42. John 5:30. Luke 11, 20. Matthew 12, verse number 28. Mala ya kuri, ya kuri, ya kuri lokacin pastor ne. pastor ya magana. Yesu ruhun Allah ne. Eh, an aiko ne daga sama daga wurin Allah ne ya zo. Shi ne muke cewa ya zo ne a Isra'ila sai ya zabi mutum goma sha biyu. Ya kuri ina so kamin kai magana ya kuri don Allah. Wato kola ya yi mistake kenan da ya ce Yesu ya ce an aiko shi. Ya'a daidai ne ya zo ne yanzu na ce za mu doki wani na bible za mu doki bible ya ce an aiko shi ne ko kai ne ba kuskure hakan ne domin shi mutum ne yakan ce an aiko ne, it's okay it's okay an aiko shi eh an aiko eh, kaga to saboda haka ya dauki almajirai guda goma sha biyu ya training su a shekara uku wayannan almajiran ne da ya gama training sa shekara uku sai ce to ku ku je cikin duniya ku fara urshalima ku je samariya har iyakashin duniya sa'an da kun je ku yi wa'azi mutumin da ya yarda a mishi baptisma zai tsira to wayannan almajirin ne suka bazu duniya shine mu muka je domin maganan magana sai mu muka karba domin ce duk mutumin da ya yarda ya bada gaskiya ya abin nan ya yi baptisma na fahimce ka wato an aiko shi ne ma mutane yahudawa kadai amma shi kuma shi ya aike to the world almajiransa ai shi bai taba zuwa koyin bai taba zuwa kowane gari ba wa ya aiko shi kaga shi kalman Allah ne ko eh, baka yarda ba an aiko wa ya aiko shi abin da ya faɗa kenan nace maka yana da siffan mutane to yakan yi wayansu maganganu don mu yi koyi da shi Eh, yana kariya ne kariya ya yi Kariya ne ko pastor yesu bai shi koyi da ni koyi da ni ba ya aiko shi ya aiko kanshi ya ce an aiko ni ne ko dai waye shi ne ai shi kalman Allah ne shi ruhun Allah ne okay sarki ina gani ko sai na malam kana kana da minti daya na'am um sahaba annabi Isa ya tun gaya musu ina muku kashedi cikin Matthew 10 verse 6 kada ku ku kuskura ku bar ku inda ba ba, ba mutanen Isra'ila wurin ya tun ah. gaya musu wato da aka aiko shi shi ma ya yi cewa a tsaya ma mutane kan je inda babu bane Isra'ila wurin cikin Matthew 10 verse 6 dare dai wai go rather to the lordship of Israel verse 5 wai these 12 Jesus sent out with the following instructions ya musu wannan do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans ka ku je cikin wannan ba bani Isra'ila ba go rather to the lordship of Israel ku je wurin bani Isra'ila suka bace amma bayan wai na dai ba duniya sai ce musu kaman ba ku je garuruka garuruka nan ma na na ce maka ba kaka je inda ba bani Isra'ila ba isa garuruka garuruka ina garuruka Isra'ila yake fadi eh, ba inda ba bani Isra'ila ba malam malam malam anan inda ka ce ya ce a je garuruka bi ma'ana okay good ayada ce ok to ayada yada amma abin da mu muke kofi ne tambaya ya ce an aiko shi wa ya aiko shi Allah ya aiko shi ya faɗi ya faɗi cikin John 17 verse 3 ya faɗi cikin John 8 verse 29 ya faɗi cikin Mark 5 verse 30 cikin John 5 verse 30 John 14 verse 24 ma nan ma ya ce wai ba duk wani magana da yake yi ba shi ke faɗi ba kuma magana ba nashi ba maganan Allah ne da aka sa bakin shi kuma ya faɗi John 14:24 in karanta abin da muke magana ai ba mu ki ba ai ba mu ce Yesu ba mutum ba na ga maka Yesu mutum ne shi bawa ne all Yesu waye aiko shi waye aiko shi waye aiko shi shi ya aike kanshi yazo ya kare kama wani ya Allah ya aiko shi ko kuwa yana yaudaran mu ne wa shi Yesu annabi Isa Eh. yanzu kaga bari mu dawo da shi abin nan bari mu dawo da shi kai ka ce ya ce je wajen wajen wa'in su dai batattun tumaki a ba ba wurin ba a mu sai kan magana nace waye aiko shi nace waye aiko shi waye aiko shi ya aiko shi, uban uban a annabi sa shi ne uban shi da da shi da uban duka ɗaya ne yace da ni da uban duka ɗaya ne Du ɗaya ne wurin wazi wurin wa'azi amma ba wurin iko ba duba John 14:28 ya kare da kan John verse 28 Allah ya zo maka wa'azi kenan Allah ya taba gani maka wa'azi mu je question na gaba mu je question na gaba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh call akan whatsapp wa alaikum assalam sarki zaki na'am kola sunan karga nake kira sunana Abubakar daga Maiduguri okay mala Abubakar muna jinka wadaka wa tambaya cikin su zan yi wa pastor tambaya pastor yana yana yana jinka eh tambaya na shine pastor ya ce an ce annabi Muhammad zai ce to sai ya ce in annabi Muhammad zai ce to annabi Muhammad ma Allah ne aka ce daga ina zai ce to ya ce daga wuta zai cece su to kuma ga annabi Isa ma kuma shi ma zai ce to kuma shi ma daga wuta ya ce zai cece su to waye ne halice wutan all right mun gode sosai mun gode pastor all right yana jin ana jin ka okay wanda ya halishi wuta hey. Eh. wanda day ya halishi wuta shi kake tambaya hey. Eh. wanda ya halishi wuta Allah ne wani Allah cikin annabi Isa wanda shi ne zai cece ka da wutan shi ne ya halishi wutan eh pastor ibnu gwari gwari annabi Isa annabi isan kwarai good shikenan kawai da muke tambaya ki abin da kawai kamata kai muna kenan ina annabi sai ya ce ya halice wuta ah, ba shi kalman Allah bane ko shi ba kalman Allah ba tawili yanzu kana tawili kenan ko a'a kalman Allah ai da shi ya ka halice wuta ai akwai abin da an halitta ba ta wurin kalman Allah ba. ai to bible ka ya ce bisa ba shi ne kalman ba wurin kalman Allah ne to isa shine kalman Allah idan ka yadda da kasa da ka kalice ka ka yadda ni ah, eh. daga cikin mama na ne ba da laka Adamu ne an halishe shi da laka ba ni ba oh, amma ya bible ka ya ce saya saya saya saya, wani ka saya saya bible ka ya ce saya bible ka ya ce laka ya shiga cikin laka ka yarda ah. wai daga cikin maman shi ya fito fa ai ai dukan kaji Adamu ne kawai an halice shi da laka Hawawa ma ba halice shi da laka ba yanzu ka mutu ka juye kasa kuma ka juye kasa domin ni daga zuriyan Adamu ne shi yasa wanda haka yasa kai kai ma lakan ne yanzu kai ma lakan ne ina ta mai kai mutum ne na gada ne na gada ne daga wurin Adamu ba ba in ka gada ai ai naka ne in ka ci gado ba naka ba yanzu ka ji gado lore ba naka ba saya saya dan ka ya gade ka gado ba na shi ba yanzu ba yanzu na gade gidanka eh, gidanka gidan ba nawa ba kuma a'a yanzu ba yanzu kai ka yarda ni da kai duka babanmu ina zuwa yanzu ka yarda ni da kai duka babanmu Adamu ne tso eh, babanmu Adamu ne duka daga wurin Adam muke ni na yarda to yanzu saya ma halice ka talaka kenan a ina zuwa eh. hada a pastor ba sa yankura zuwa har da shi ma annabi isa shi ma daga daga adamu ne a'a kaga ba daga adamu bane domin shi ba mani bane a'a bible ya ce daga adamu ne duba luke 3 luke 3 verse number 23 zuwa 38 kaga bible na ilimi kuma yanzu ne adamu na fari adamu na biyu kaji shi ba adamu na biyu kaji kaji ba duk wanda aka halitta da mani true mani aka yi cikinsa to daga Adamu ne sai na ji na yarda bari maka tambaya na yarda kuma mu je kola na karshe assalamu alaikum salama kola daga tiktok salam ya gajiya ina yi ne ya aiki lafiya kalo kola kola ya suna karge na ke kira kai lafiya kala ina na dai najeriya ne daga kalaba to masha Allah wa zaka yi wa tambaya cikin su yana so ma pastor tambaya na sosai wato eh, pastor ya shiga uku kowa ya zo pastor kowa ya zo pastor yaya abba pastor ya shiga uku ya kuma ba pastor haka tambaya eh. zai ma pastor eh. eh eh hakuri dai na ga yana da hakuri ne eh sosai sosai sosai dukkan mu daya ne haka abinda tambayan da zai ma pastor pastor kai hakuri abinda zan ba da tambaya daya ne ka ce a'a Yesu wannan Isa si Allah ne kuma da ka ce eh, maganan da yake kuma kalman Allah ne wato kenan akwai Allah Isa ba dai Allah ba in ka amince da wannan abu shine kada Isa wato pastor ya ce Isa Allah ne kuma shi ya ce wai wai kuma maganan shi kuma kalman Allah ne shi sa wane ne gaskiya cikin ora wo magana abu ya zama biyu ya zama to ya ɗauki abu da a'a aiko shi aka yi. Ok. Ah. Ko kuma shi ne Allah shi ne kawai abun da mu muke so. Barin dawo barin ga muka wannan abun. Alkur'ani ka yarda maganan kalman Allah ne? E, ina kola, ya yarda kalman Allah ne Kur'ani? Idan ka yarda kalman Allah ne Kur'ani, akwai wanda an kakkashe su ma saboda kawai sun kama Kur'ani. Ashe, ah, eh, eh, eh, pastor, Kur'ani kalman Allah ne, amma ba Allah ba ne. good kalman Allah ne rubutacce yana da tsarki idan ka bi Qur'ani ka bi Allah ne domin Qur'ani daga wurin Allah yake straight in ka bi shi ka bi abin da yake ciki ka yi biyayya da Allah ne a take ba inda za ka bi abin da yake cikin Qur'ani kuma a ce a'a yana bin Qur'ani ne ba Allah ba ne ba zai yiwu ba to sannan wannan rubutaccen kalman Allah ne amma isa rayayyen kalman Allah ne I get, I get what I'm saying. Ah, I'm not getting akwai matacin Allah ne. Inde dai raye kalmar akwai matacin kalmar Allah ne. Wannan rubutacce ne domin za ka iya kona Qur'ani. Za ka iya kona Qur'ani. Ke sa yanzu wanda wanda ya haddace Qur'ani kamar Hafizi kai da kace kamar Ke za kama kama Allah ne. a ba mu ce Allah ba in ya bi Qur'ani ya bi Allah ne Qur'ani an ya kona kalman Allah ne yasa nake yanzu ko mutum da ya haddace Qur'ani shi ma kalman Allah ne babu in bi in bi in bi imani da shi ba ba zai zama ba zai ba zai ba zai je ko ina ba sai kai imani da shi amma menene hada shi Qur'ani ne Qur'anin ne muke cewa kalman Allah ne rubutacciya amma Isa kalman Allah ne amma a raye rayayya karman Allah abin da muke so ka gane kenan in ka bi Qur'ani zaka je zaka je aljanna in ka bata Qur'ani za ka kashe ka domin ka bata maganan Allah yanzu mun kare domin yana rayayye ne shi kalman Allah yanzu mun kare nike da tambaya Uh, pastor cikin maganganunka da kai Allah an zo ya zo aka kashe shi yi kwana uku ko mm. Shi ya tashi ko mm. eh pastor kware all uh, da aka kashe shin shewa ke kula da duniya thank you very much Allah ya maka albarka sarki zaki amin pastor amin pastor ka gama da duniya lafiya amin amin amin gode. Aga Yesu ruhin Allah ne kamar da na gaya maka shi kalman Allah ne ya dauki jiki irin na mutane wannan jiki irin na mutane da ya dauka na mutum din shine ya mutu amma ruhunsa bai mutu ba ka ka ka bai da ko ruhunsa bai mutu ba an kashe jiki ne kawai shi yasa yayi magana a cikin littafin Yohana eh, eh amma shi amma faso ya kuri ya kuri ban dace ka ba malam ma ya saka ko cikin Qur'anin mu ai yanzu haka in ni na mutu ko ni ba su na mutu rai na mutu ba rai na bai mutu ba an doki amma ni daga jikina ya mutu eh ko ni yau ko ni ko ni kake kai na mutu ai rai ka zama Allah kenan abin da nake nufi kai idan ka mutu din ranka bai mutu ba amma bai san abin da yake faruwa ba bambanci ah. <laughs> yanzu in ka mutu ranka ya san abin da yake faruwa ah. dole shi ya sami da rai da yake faruwa wanda ya sa bin eh? ina za wato ya mutu ya san abin da yake faruwa ya hakuri yasa Jesus shi da ya mutu ran shi ya sa abin da ke faruwa kenan ya san abin da yake faruwa domin shi kalaman Allah ne a ina a ina a ina a ina eh a ina aka zana Yesu dai ya sani eh cewa yana nan da rai eh yi magana cikin littafin Yohana a'a eh? inda aka zana kamar inda ya mutu ya san inda abin da ran shi ke ciki ya sani ka duba cikin littafin Yohana Sura 18 aya goma. Ya yi magana ya ce, Ni ne nake ba da raina, ni ne nake ba da kaina, domin na sani ko na bayar na zai dauko. Yanzu Kana ji, ba fasara kenan ba, tambayar mu ba, lokacin da kuka ce ya mutu kwana uku, ranshin nan, muna so mu gane, lokacin mai ya san abin da ranshin ya san abin da yake ciki. Kwarai, domin ya ce ni ne nake ba da raina domin ko na bayar ma ina yanzu kama ka ba da ranka a'a a'a wannan daban ne yanzu haka ni ma na yan ba da raina bai nuna wani bayan na ba da raina na sa abin da yake faruwa to amma kai ba za ka tashi ba inda an kashe ka sai dai ranar tashin kiyama <laughs> ba za ka tashi ba <laughs> bambanci kenan ai a'a ba batun batun rai ake a'a kan batun rai in an kashe ni raina ba kashe ba to amma yanzu shine rai din ko ah, bai ce shi ne rai ba ah ya isa ne ya isa bari mu yanke kan magana eh, pastor tambaya na na biyu ai tambaya da na yi na biyu a nan ko da ke mala ya kamata yi tambayan amma da zai fi kyau kan yi maka tambaya inda ka bani dama to go ahead thank you lokacin da annabi isa Allah zai hura rai Eh, in ka ce mala'ika mala'ika zai hura rai a pastor yana jina? na ina jin ka yanzu lokacin da aka hura rai sannan kun fayaku sannan ya zamo annabi sannan ya zamo mutum aka haife shi a cikin Kur'ani ya ga haka a cikin Bible kuma ka karanto muna kuma haka ne shin a cikin Bible ko Kur'ani akwai inda za ka karanto muna saboda Kur'ani ya ce ba kashe shi ba kuma ba crucify shi ba ba kuma hange shi ba to akwai inda za karanto muna cikin babu cewa wannan ran nan ya dawo kuma ya tashi akwai inda za ka karanto muna haka cewa wannan ya kuri to haka muke son mu ji ya kuri haka ne hmm. kowane krista kamar da na faɗa maka cikin littafin john ka gani eh ce ni ne nake ba da raina domin na sani ko na bayar ina da ikon sake dauka shi a'a baka gane ba akwai inda ai nan an an kura ya ta ya zo mutum akwai inda aka rubuta cewa an ya zo ko kuma an hura ne ya zo ko kuma a'a ya zo shi muke so mu sani an hura ne ya zo a'a ba mu ai ina tambaya ne na biyu dawowansa da ya dawo wannan kwana uku akwai inda aka nuna cikin Bible ko cikin Kur'ani cewa kwana uku ya sake tashi ya zo ya sake tashi. Akwai shi mana cikin Bible. Eh aka hura ran ko kuma ran eh, ya eh shi akwai akwai ka duba cikin Matthew 28:1. Mala ya kuri duba muna. Eh 28:1 ya tashi. Yesu ya tashi mana. Ai Yesu bai tashi ba gaba ɗaya Christianity ya mutu kenan. So haka duk mm. in to Christianity ya okay malai hakuri har ya bayyana ma almajiransa kwana 40 tukuna kafin ya tafi zuwa sama gaskiya ne mm. to malam Matthew 28:1 hey. Eh. Mm. in the end of the Sabbath as it began to dawn towards the first day of the week came Mary Magdalene and other Mary to see the sepulchre Mm -hmm. And behold, there was a great earthquake. Okay, mm -hmm. Fasara. Bayan uh, Sibit Asabar. She Mary Magdalene, the water Mary. so Kazuri. One suka zo wurin wannan sama one ke ce wannan wani wani fanni ne daban da wannan ma wani radin da dai mana gama daban ne eh amma ba ta wannan muke ba bare mu muji. and behold there was a great earthquake for the angel of the lord descended from heaven and came to roll back the stone from the door and sat upon it. He, his countenance was like lightning and his raiment white as snow. Kayan yena walikia, walikiya sannan kuma kayan fari kaman snow ban snow ba eh, kaman kankara farin kankara. Hmm. Aha. Eh, and for fear of him, the keepers did shake and became as dead men. We yanda soro e kama su har masu tsaron eh, kofan suka suka sandaru ka suka sandare and the angel answered and said unto women fear not for i know that ye seek jesus which was crucified she malaku suka ce kada ku ji tsoro kuna neman annabi isa wanda aka kafa hmm. he is not here ba shi nan for he is risen ya tashi sarki akwai bambanci tsakanin resurrect da resit turanci daban ne an an ce resurrect ma'ana mai shi ya mutu ya tashi resin a raye bai mutu ba ya tashi oho wato bible bai gwada cewa ya mutu ya tashi ba paul ya ce ne if christ had not resurrected in mun je court court rise ake cewa ba ce court resurrect ana use resurrect ne mamata ana use rice ne da mama wanda suke raye shi yasa bible bai ce eh, jesus ya mutu ya tashi ba kenan na ce wannan topic ne ya bar mu yi mu gani a na zo na sani na sani wannan kalma kawai nake so wannan kalma bai nuna ya mutu ya tashi ba amma an raye mai shi amma bai ce ya mutu ya tashi ba ya miki wato bi ma'ana a fassarar ya ke, amma ba ya ke, ya ke, ya kana ji ko sarki zaki pastor Yohana ta fara ya ce mu lura da irin wannan duk wani ruhun da zai zo ya ce Yesu ba Allah ba ne da ya zo har ya mutu ya tashi ba. To mu lura da irin wannan muke yin Yesu. Wallahi bai faɗi haka ba. Mu karanta yana cikin. Ah, eh, yanzu yanzu wannan wannan ya zama topic. Pastor don Allah je kai nazari da kyau. Malam kai ma kai nazarin ka akan wannan. Shi ke Ni kan na tambata Yesu ya tashi. Eki. Okay good. Ah. Uh, annabi isa ya mutu ya tashi ko bai mutu ba okay okay okay thank you very much Allah uh, malam da uh, da pastor, pastor tunda akwai jama'an ka nan kai ma ka fara addu'a malam ya cika mana da addu'a kenan to a uh, gaskiya ni na gode muku da wannan zurfi da Allah ya bamu muka tattauna haka muke so ba wai a sai ana zagi yana abin nan ba daidai ne a tattauna cikin maganar Allah kuma duka masu sauraronmu na lura musulmi su suka fi yawa domin tambayoyin duka a guri na ne saboda haka ina son in yi roko krista an san mu da mutane ne kamilai mm. in ji Kur'ani ya ce mu mutane ne wanda muna da tausayi muna mu kamilai ne ba ma rikici a cikin idan an ambata maka rai muna roko Allah ya maka gafara ko da shike a cikin wannan akwai wanda suke zage ma za ga kome wani suna zage mere ne kafure mere ne duka ni na yafi mu na riga na yafi muku already domin wa'in sukan koyi zagin ne muna ji ai tun da ka ga dan izala zai ce ma yan direka duk kafure ne yan wuta haka za ga mu yan shiya muna ji duka eh kuna kuna ji ga duka abin yana ba mu kuma wallahi mun sani cewa duk mutumin da ya karbi kalaman shahada musulmi ne cikakke hmm. amma ina saboda haka don an zage ni bai dame ni ba wanda ya zage ni ma na riga na yafi mishi tsakani da Allah na yafi mishi amma ina so mu koyi zaman lafiya mu koyi zama na shuɗanya kamar da muka fada Adamu shine babanmu duka ko kaki ko kaso Shi ne wanda aka halishe shi da laka mu mun gaje shi ne mun gaji wannan lakan da aka yi shi da shi ne ko hawawu ma ba yi ta da laka ba da ka shi ne aka yi ta ka gane so dukkanmu da wannan din ne muke abin dukkanmu mutum dai ne in Allah ya ga dama wanda kana rena mishi sai ya kai shi aljanna ba kai ka gina aljannan ba balanta na kashe ka rasa wannan saboda haka mu kwantar da hankali in ka san Allah ka bauta mishi domin shi ne zai yi maka shari'a kai kadai bai ce ka kawo wani kai ka sharanta mishi ba to shi na naji daɗi shi malam da mu yi magana da shi duka cikin ra'a a cikin farin ciki kuma duka abin da muke bayarwa ayoyi ne duka mun san abin da muke faɗa saboda haka idan mai abin da dai muke sani shine ruhun Allah ruhun Allah Allah ne ruhun shaitan, shaitan ne ruhun kare kare ne ruhu na ni ne kalama na ni ne haka kalaman Allah Allah ne to shi yasa da Yesu shi ya zama kalman Allah ya zama ruhun Allah to a gurin nan gaskiya Yesu ya zama Allah in ba haka ba sai a ce to tun da ruhun Allah shine Yesu kuma shine kalman Allah to ya nuna Allah ba da kalma ba da da ruhu duk ba zai yiwu ba kuma Qur'ani ya tabbatar mana cewa Qur'ani Qur'ani ma ruhun Allah ne ya saukar da shi saboda haka mun yarda Qur'ani da ruhun Allah ne ya saukar da shi Allah ne ya saukar da shi ba mu da wani tantama Christian dai we believe in one God and that God is the God of Israel that's what it means ubangiji Allah ya taimake mu Allah ya sa mu cika da imani ubangiji Allah ya kai mu wani rana kuma sarki zaki Allah ya maka albarka Allah ya sa ka gama da duniya lafiya duk wani masharta ubangiji Allah ya yaye maka Allah ya sa aljanna ya zama komanka nagode ubangiji Allah ya taimake mu nagode nagode to malam a cika muna da addu'a Now, um, na gode ma okay, da muka yi wannan tattaunawa. Musulmai a Kur'ani mabiya Nabi Isa musulmai ne, ba Kiristoci ba ne, su Allah ya ce su kamilai ne, masu son zaman lafiya ne, musulmai ne. Kamar yadda muke samun eh, shi'a da izala da tarika ana samun wani lokaci Wa'yansu, halishin na cross juna ana samun west one a cikin krista one man church da yawa suna fada muna ganin su gana nan wani ma wani pastor ya ja bindiga bi wani pastor muna ganin duka shi yasa uh, duk wani gari akwai miyagun mutane wurin shi yasa ba wai wasu na yi ma'ana haka ne musulunci yake ba akwai masu fashin gari kiristoti akwai masu fashin gari kuma musulmai ka gane sai sa mu yi juna adalci kada mu ce mu ne masu imani masu kamilai amma kamar ana tuhuman waɗanga da bala'i kuma ba haka musance yake ba eh, bayan wannan yau ma an ka duba comment section ba musulmin da ya zage pastor yau ba babu daya da ya zage shi na yi mamaki da ya wannan magana amma duk da haka eh, na mu karasa magana she mu mu ce in Allah ya halice ka da kasa kai ba kasa bane kai mutum ne in an yi kasa da in an kasa kai gini ana kiran shi gida ne ba kiran shi kasa annabi Isa Allah ya ce ne ya kasance ya kasance da kaliman shi ba shi ne kaliman ba amma da an ambaci kaliman ne shi ya kasance isa ba mu ce shi ne Allah ba Allah ya aiko shi bawa ne na Allah bai taba ci a kira shi Allah ba kuma ma bai taba ce shi da yi sabi ba su sa kirkire wannan magana suka maishe shi Allah aka danganta shi da Allah saboda haka na gode ma jama'a duka baki daya da suka saurare mu har ya kai wannan lokaci Allah ya biya bukatunmu Allah ya shirye mu Allah ya ba mu yawancin lafiya sannan wannan dandali mai girma Allah ya sa ya bunkasa sannan